kumja mtu moyo kwamba yeah. ndio alisema, nilikuwa namsikiliza semaji wa Simba anasema kialali kibongo bongo tutawaambia dawa, yani watapindua meza, lakini kialali tunaelewa kwamba hii ngoma iwezeka kwamba haiwezekani kupindua <laughs> lakini unajua ndio game. Yanga amejitahidi mm. na kama Yanga angekuwa makini jana, amejitahidi kwenye eneo gani? Pata walau hata bao moja kwenye kiungo, alikuwa anajitahidi kupambana. Amejitahidi wapi? Maana yake mpira mpaka inaenda mbele kabisa kule, yani kwenye eneo la hatari la mpinzani, lakini ilikuwa ni kuscore tu. Maana kujitahidi kwenye mechi ni kushinda. Sawa, yeah. Yaani, ah, kujitahidi maana yake ni kwamba mm -hmm. either umepunguza ham, maana yake hujafunga magoli mengi na wewe ulikuwa unanani una consist, unapeleka mipira mbele unashambulia mm. unakosa kosa na vitu kama ilikuwa amejitahidi, lakini mwisho wa matokeo na ile timu unajua ilikuwa inajihami, utafikia wenyewe ndo wako wako ugeni, yani Yanga kana kwamba Yanga alikuwa nyumbani, ile timu ipo ugenini mm -hmm. kama uliona vizuri yani. Kwa hiyo kipindi cha kwanza amedominate Yanga, kipindi cha pili amepambana, yale jamaa kwa anaokoa wanaokoa watu wanapiga counter attack moja moja, lakini mwisho wa siku ikawa hivyo hivyo. Na wao lakini walikuwa wanajaribu, niliona pia kuna goli nyingi sana wamezikosa na wao eh, na nyingi pia wamezikosa, zina sehemu nzuri sana. Hayo ni sehemu ya yaliyojiri kwenye habari, ambapo weekend hii imekuwa tamu kwa baadhi ya mashabiki wa Simba na chungu eh, kwa mashabiki wa Yanga, lakini yote kwa yote, lakini vile vile pia imekuwa ni chungu pia kwa mashabiki wa Azam lakini yote kwa yote, kongole sana kwa Simba Sports Club ambayo imefanya vizuri na eh, kwa kweli tunawategemea huko mbele kwamba tunahakikisha watakwenda vizuri zaidi. Pamoja na hayo, ziara ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani uh, ah, kwa kanda ya Ziwa siku ya jana ameondoka na kuelekea kule Kigoma kwanza ziara huko mm. Lakini alikuwa hapa Kagera, alikuwa Kagera pale ambako alikuwa katika siku ya vijana, wakati huo akiwa katika kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere na kuzimwa kwa mwenge wa uhuru. Baada ya hapo alikwenda mkoani Geita, ambako pale Geita pia kulikuwa na jambo ambako alizungumza, lakini alimpongeza pia waziri wa madini Mheshimiwa Doto Biteko mm, na pale alivyokuwa alivyokuwa pia e, mkoani Geita kuna mambo mengi ambayo aliyazungumza, na moja kwa moja kikubwa ambacho alikifanya pia Mheshimiwa Rais ni kwenda e, kuzuru kwenye kumbukumbu ya kaburi la hayati eh, JPM John Pombe, Magufuli. Mm. Hii ni mara ya tatu mheshimiwa, mara ya nne mheshimiwa eh, Rais Samia Suluhu Hassan kuingia kuingia kule, lakini nafikiri ni mara ya saba kuingia kanda ya Ziwa. E, mara ya kwanza alikuja mheshimiwa rais alikuja msibani msibani, mara ya pili alikuja kuongea na vijana mm. pale Nyamagana, alafu mara ya pili mara tatu mara tatu alikuja kwa jambo gani? Lakini kwenye kwenye kwenye, kwenye eh ulisho utamaduni eh? mm -hmm. na ndio ilikuwa siana ambapo alikuja pia kwa ajili ya kuangalia pia maendeleo ya SGR pamoja mm. na mhm. miradi mbalimbali. Mhm. Alafu mm. mara ya tatu, mara nne na kuna wakati pia alikuja kwa ajili ya kuzima mwenge. E, kuzima mwenge wa uhuru ilikuwa mwaka jana hiyo pia. Mm -hmm. Na wiki ya vijana. Mara tano pia wiki ya vijana. Mm ambapo alienda Geita mm. ya nafikiri ni sita saba lakini ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mapenzi na wanakanda ya ziwa eh, eh. ama ni miradi ya kimkakati iliyoko huko kanda ya ziwa mapenzi mapenzi lakini nyingine lakini ukisema mapenzi rais anatakiwa kuwa na mapenzi na sehemu moja isipokuwa labda tuseme tu kwamba ni utekelezaji tu wa majukumu wa majukumu yake eh, na inawezekana pia ni hilo hilo ambao nilisema kwamba huku Mwanza unajua kuna SGR inakuja huku eh, kuna SGR, daraja kuna daraja eh, eh kuna, meli hiyo ni miradi yani hata ukiachia ukiachia hapo ni miradi stendi ya mabasi eh, eh kuna eh. eh mbali na stendi kuna viwanja vya ndege mm yote ni miradi mikubwa mm, miradi mikubwa hiyo ya kimkakati maendeleo pia kuhamasisha mm. Mwanza pia ni kubwa ujue kanda ya ziwa kuna kuna watu wengi sana na wakati mheshimiwa rais akiwa ametia nanga huku na kaondoka waziri mkuu yuko Mwanza mm. ameingia kuanzia juzi na amesema mm. baada ya kutembelea kwenye daraja mm -hmm. sema nzuri kabisa kwamba miradi yote ya kimkakati mm hakuna utakao suasua kurudi. Na mzigo umefika tatu ule. Eh. Mzigo hey. nimeona nguzo kabisa bana zimekwisha point kadhaa huko. Uh, nusu imevuka ile. Maana hey, eh, ukishavuka eh, hey, eh, nusu hey. wewe anytime bana unamaliza kazi. Lakini nimeona dude pia dude letu MV Mwanza. Mm. E, nimeona na yenyewe na actual leo atakuwa pale na mm, kwa wakazi wa Mwanza wale wanaotokea maeneo ya hapa Mwanza, Nyamagana, kuanzia nafikiri mida ya saa nne nne atakuwa nao atakuwa nao pale, lakini baadaye atakwenda kuangalia pia ujenzi wa stendi ya mabasi ya Nyegezi mm. mida ya saa saba saba nane ile. Kwa hiyo unaweza ukafika pale ukaona, lakini jana alikuwa ni radio, jana yeah. alikuwa pale chuo, I mean alikuwa hospitali ya rufaa kanda ya Bugando na pale alipata fursa ya kuzungumza pia na Watanzania, lakini alipata fursa pia ya kueleza baadhi ya mambo mengi, ikiwa ni pamoja na swala la bima e, ya afya kwa wote mm. kwamba mpango mkakati ule uko tayari na anytime mm. anytime mm. jambo litakwenda kufanyiwa kazi bungeni na kila mtu anakula bima yake, na kimsingi tutaendelea kuwatafuta viongozi wa NHIF mm. ili tuje tuzungumze nao tuone, maanake kumekuwepo pia na baadhi ya sintofahamu na maswali ya wananchi kuhusiana na namna gani ile bima itasaidia, mipango mikakati, e, maandalizi kabla ya kuingia. Je, wamejipangaje kuhakikisha changamoto kama zile za dawa, ukosefu wa dawa, changamoto za e, baadhi ya madaktari zinakuwepo muda wote, huduma zinakuwepo muda wote. Kwa hiyo tuta, tuta, tukipata fursa tutazungumza tuta nao e, na ipo mm. e, rafiki yangu Jared okay. Shashu eh, yeye ndo kiongozi wa kanda ya ziwa ya inabidi eh, tu ushirikiano mzuri tu, kwa hiyo mm. tukimpata e, bila shaka tujue fano, tujue eh, eh, bima ya afya kwa wote inamaanisha nini, nini. Mheshimiwa Rais alikuwa anaongea juzi akawa anasema kwamba mm, wanao, yani inakuwa kama kusupport kidogo hivi na, na nimeona ni almost yeah. kitu kama 7000 hivi kwa yeah. familia ya watu sita alikuwa anasema ni kama yani ushirika fulani hivi ambao unakuwepo ambao mwisho wa mm. siku unamsaidia mwananchi yeah. Eh, unamsaidia mwananchi, afya ndio msingi bwana. Ni kweli. Eh, usipozingatia afya utazingatia nini sasa? Lakini mimi napenda sana waziri mkuu alichosema kwamba hii miradi yote bwana, mm -hmm. hakuna mradi hata mmoja ambao utakwama, na kimsingi haiwezi kukwama. Ukishaona msingi umefika hamsini na tatu, nilikuwa naangalia bwawa la, la Mwalimu la Nyerere la Nyerere limeenda sabini na sasa mm. Eh, lakini sasa ikawa najiuliza maswali mengi. Huko nyuma tuliambiwa litakwenda haraka, lakini baadaye mheshimiwa waziri Makamba akasema hapana, ili jambo bwana, lazima tulipe muda. Kwa hiyo limegonga sabini na tatu sasa hivi mm. Ah, tutoke pale daraja la Busisi hilo limegonga hamsini na tatu sasa hivi mm. Aya, tutoke hapo tuje stendi ya Nyegezi na stendi nyingine zote. Stendi ya Nyegezi ile imeisha yani, yaani yani, yani imeisha ile yani, kilichobaki ni maua maua vi, vi, vitofali tofali eh, kuweka kibarabara walau papitike na nini, yani mzigo ndani umeisha eh. Nenda hapo kwenye soko soko kuu mzigo huko unacheza na 30 na 30 na ngapi hapo unaenda mzigo unaenda ule na unaenda kweli kweli mm. ah anaenda ile nani nenda ile ile ile ile ile nenda e, ile jengo la abiria pale na mizigo lakini ile sasa unajua kidogo limesimama eh nafikiri kuna tatizo kidogo lakini jambo linakwenda wow, wow si hili hapa ah, la majirani. sasa kamati kuna mambo ili ilishauri la majirani zetu <laughs> eh, eh, eh, eh jambo linaenda hapo. Haya, nenda pengine, nenda wapi sasa? SGR, nenda SGR. Haya, SGR kule vipande vinakuwa vinaunganishwa, ni kuunganishwa tu kule. Mtani kwangu kote wameshaanza kubomoa, watu wanakula fidia tu watu wanaambia bwana wewe tupisha hapa, kuna mzigo unapita, watu wanakula fidia tu, Watu wenyewe wenyewe, wananchi linapita. <laughs> Shida nini bwana? Haya bwana, kwa hiyo haya mambo eh, unajua waziri mkuu pia ameelezea kwamba wananchi mm. walio jirani na ile miradi wajipange kutengeneza fursa pia, kwamba kama reli inapita maeneo yale, basi jitahidi na wewe, wale watu wanaokuwa wanajenga pale, tengeneza basi hata mazingira labda ya mm. chakula nini, vitu kama hivyo eh, pia na maeneo mengine kama labda daraja limepita sehemu fulani, na wewe pia tengeneza mazingira. Unajua vitu kama hivyo, Tanzania sisi huwa ni mashu, watu wa kutazama hmm? hiki atafanya fulani, hiki atafanya fulani, lakini mwisho wa siku unasikia maisha magumu. Kwa hiyo pia waziri mkuu ameliona akamwambia kwamba eh, bwana, ichangamkie fursa. Kama unaona labda una kuku, uza mayai mm -hmm. Kama una nani sijui mboga mboga, uza, kwa sababu kuna watu ambao ndio daraja limetoa ajira ya watu kama 800 na kitu eh mm. ambao sio hizo hizo tunasema zinaweza sio rasmi eh. Hey, sasa okay, wale tufanye watu buku watu elfu moja ni watu wangapi? Si wengi mm. sana. Mm, sana. Sasa fikiria, wanahitaji kula, wanahitaji na mahitaji mengine tu ya kimsingi mm -hmm. Lakini haya mahitaji hawayapati kutoka mbinguni, ni sisi wananchi ndo tuna tunawatakia tuwapatie pale, au na sisi tuifate reli kule, tuweza kutengeneza fursa Naweza nataka kibanda kako pale mpaka mpaka wale wananzema wanakuja kukamilisha ujenzi wa reli pale, unaweza <laughs> ukajikuta umehamia ushatengeneza mazingira mazuri. Sasa Sio sio unatengeneza fursa. <laughs> Watu wanajenga reli, wewe unaendelea kufanya mambo mengine ya uhalifu na kuiba nondo na nini, kwamba hizo ndio fursa. Hapana, tuongelee hizo. Tuongelee hizo. Chapa kazi. Chapa kazi. Mm, chapa kazi. Hilo pia na yeye pia linaongelewa. Na hata unajua JPM walikuwa wanaliongelea sana. Kupiga vifaa. Watu tabia za kuiba. <clears throat> Mnapiga vifaa. Cement. Mchanga, sio zege. Wanaondoka wapige mpaka zege yeah. Yani wakati wakati kazi inaisha na engineer naye, wakati engineer anamaliza gorofa lake gorofa lako na yeye anamaliza nyumba yake, ngoma inakwenda draw. <laughs> Hayo mambo unajua ameongelewa <laughs> sana, hata waziri mkuu ameongelea. Kwa hiyo eh, ni kati ya vitu ambavyo eh, vimeongelewa kwa kina kabisa. Bwana, nimeona jambo jingine pia, mheshimiwa rais amewaambia watu wapunguze kasi eh, ya, ya kunani eh. Nilimwona Msukuma anasema alianza Msukuma akasema eh, watu sasa hivi wanashindana hiyo, lakini alikwenda hospitali moja Runzewe pale akakuta watu bwana, hospitali ile na kwa mwezi nikaribia watu kama buku, buku mzee, <coughs> sehemu wengi lakini rais unajua sio rais pale tunakuja kwenye eneo la moja kugawia mm. Sasa sasa rafiki yangu Nyanda kana ananiambia ana, ana, ana, ah, mbona JPM alisema Zion tu Eh? eh, mbona fulani akasema fanyeni hivi tu, rais mbona amekuja amesema hapana, punguzeni kadi. Eh, unajua mzazi mzazi ni mzazi, mtu anaangalia kwamba je, mwanangu nikijifungua watoto wengi nitawalisha mm. nitawasomesha mm. ama nitajifungua watoto waende wakawe ombaomba au nikasaidiwe, au nikasaidiwe mm, ama watoto wangu wakawe chokoraa kwa hiyo kuna wazazi wengine sisi atalea bana. Eh, wengine mnajifungua eh. unajifungua eh, unajifungua unapeleka kwa mjomba. Eh. Yaani kila kila kila kifikisha miaka miwili kwa bibi. Extended family sisi. Kila kifikisha mwaka mmoja kwa bibi. Eh, Kwa kwa mjomba. Kwa mjomba. Mimi bado natafuta nikipata. Sasa bibi yako saa nyingine unamuonea. Atakuwa anatuma kule. Basi tuma kweli. Mm. Atume wapi? tuma baba, baba tuma watoto wanadaiwa hela ya shule. Ah, shule tushaambiwa bure. Ya tuition. Ah, ah hivyo hivyo. Basi atume hela ya unga saizi kisado cha unga shilingi 5000. Itadhibitishwa sasa hivi mpaka kesho. Bibi anakaa sasa anakula nini? Bibi anakaa Bibi ana uwezo wa kulima. Akisikia ti ti ti ti ti. Ndio tunasikia watoto wanakimbia. Wanatoka vijijini wanakuja mjini. Tunaanza kukutana na omba omba. Sasa mama mzuri lazima atakaa ataangalia nijipangeje. Eh. Hey sawa umeona nijipangeje hakuna mama anayependa mwanaye awe omba omba. wala anayetaka mwanawe awe chokoraa lakini wababa wengi unajua dingi dingi anaweza kaa na mwanaye yani dingi unajua madingi unajua si madingi tulivyo sawa <laughs> yani dingi kuona mtoto afu daile unakutana naye yani ni jambo la kawaida kawaida hivi yani unajua eh, sisi madingi disminder fulani hivi Singidaiga tuko busy. kumsus unajua kum, unajua unajua baba kukaa hauoni mwanao miaka miwili mitatu ni jambo la kawaida. Mm. Ya mamake sio. Sinatubu. Eh, sio kwa kwa mamake atakuwa hata nitafuta tu akikua. <laughs> hata kutafuta akikua vipi? Eh, si ndio huo misemo yetu hiyo? Ah, akikua damu zetu hizo. Huyo akikua atanitafuta. Atanitafuta mimi na atatafuta uko wake wala mimi sina shida. Sema yeye anakuja kutafuta, ulikaza mwanzoni, unaanza oh, nitakupa laana mimi. Laana wapi wewe? Au anakukazia, unakuta mtoto kakua akawa na maisha bora, akianza kukaza ndio unaanza kukaa, unaanza kujitangaza, mimi mwanangu, oh, nitakupa laana. Laana wapi? Unajua laana wewe zinachagua <laughs> eh, laana wewe zinachagua eh, na sio tu kuchagua, unajua unainyosha hivi, inapinda inapinda, eh, inaanza kurudia wewe eh, inakurudia wewe, ulikuwa wapi? Ah, ah, si unajua si mama yako ah, ah, ulikuwa wapi? Damu yangu hiyo bwana, lakini ni ngumu sana kwa mama, kwa mama. Mabinki wengine wanakaza, na hivi juzi nimeona kuna sehemu moja wanaandika kwamba hata kama amekorofishana eh, baba ana haki ya kumwona mwanaye eh Eh, hata kama hatumi matumizi ma, ma, ah, Sasa wengine hajali. Pale wengine wengine tunapiga gia pale pale kwamba ah sikazingua. Na mimi acha nizingue eh? yani kwamba ni hata kama amuelewani labda mm. uchumi mm. salio ufanye nini ujali mm. lakini una haki ya kumwona eh. Sasa je, hiyo unajua hiyo tume, tume, tumetaitiwa sasa kwamba usitafute visingizio baadaye eh. kamuone mtoto bwana eh. Sasa kuna wengine kila kile kuna mwingine sasa, unajua kuna kuona watoto kwa aina mbili pale, na hapa ngoja bahati nzuri twende Dar es Salaam. Magazeti bado ba, bado, lakini kwa kwenda kwa, kwa kuona mtoto kuna wengine unajua vijana eh wanatumia ule mwanya, lete mtoto nimuone. Bwana, mimi nataka kumuona mtoto. Lete basi, mimi nitampa binti ya kazi aje naye. Ah, wewe mlete wewe, kuna mambo ya kujadiliana mimi na wewe. <laughs> Kinanuka. Aise, eh? ah, eh? lakini kiukweli ni kwamba E, Mheshimiwa Rais ndio bila shaka ni kuendana na maisha yeah. Kama umejipanga vizuri na umeweka mambo yako smart mm -hmm. Okay, unaweza ukafanya hivyo, lakini kama maisha hayajakaa vizuri, usitegemee utazaa alafu hao watoto wawe ni wamstari wa jamii au wa mzigo wa serikali wewe serikali eti ndio iwalee wale watoto mm. Sijui wapeleke kwenye vituo sijui vya kulelea watoto, sijui ndugu yako ndo akulelee, Hiyo si sawa kabisa. hata watoto unawapa mateso mm. eh, kwa hiyo cha msingi kama umejipanga na zaa watoto ambao unaweza kuamudu mm. eh. Ah, eh, actually, eh, actually, eh, plan, plan, eh, plan, eh, eh, mtoto mmoja sema kibongobongo ukiwa na mtoto mmoja tu au wawili ah! na kama vile watu wanaona kama vile jamaa uzazi umekataa. Vipi huyu? Vipi huyu? Eh? Huyu inakuwaje? Uzazi umekataa ni jamaa. <laughs> Brother hujakataa ni ah! plani tu. Yaani wabongo wanakuambia hatujui hicho sisi. Eh? Sasa jana ile kauli ya rais unajua vizuri sana. Wabongo yani ndo ile yani kwamba ah, huyu ah, jamaa vipi ana kizazi? Eh. Wife vipi? Eh? Sasa kizazi unajua watu wanajidai wazungwa. Huyu mmoja kampataje? Unajua bwana huyu mtoto ndio kila mtu anamwangalia jicho la eh, hivi angalia si nini. Hivi nafikiri nafikiri Obama na watoto wawili. Ndio. Bill Clinton alikuwa na mmoja. Kwa na mmoja. Alafu Obama Yaani amekuwa amewahi kuwa ni rais wa Marekani. Unajua ukiwa rais wa Marekani unakuwa rais wa dunia. Of course. Bill Clinton mmoja. Chesio. Na, na, na, nafikiri Trump ndio kidogo ana ana watatu ule au wawili. Tatu wanne. Sio, sidhani kama ana. afiki watano. Afiki hata wanne. Warren Buffett Sio hata kama Warren Buffett kweli hata na mtoto yule au tajiri namba moja yaani Reski Tasha bwana, nakuta labda ni mmoja wawili hmm. Eh. Sasa wasema huyo unajua mm. au wanakuwa busy na majukumu, hawataki. Maana kuna kitabu kimoja niliwahi kusoma kinasema The Richest of African is Kids. Tajiri wa tajiri wa Afrika ni watoto, yani bila kuwa na watoto. Sasa ndio hicho eh, watoto kumi kumi na tano ah, wewe ukusaidie bana. uwezo mm. huko kuna rais Dar es Salaam, kama tuko tayari kwa ajili ya magazeti tuwakaribishe sana kutoka hapo Dar es Salaam. Kama tuko tayari kwa ajili ya magazeti, karibuni sana ili tuende kwenye magazeti moja kwa moja tuweze kujua kilichoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na zile kurasa za mwisho za habari za michezo na burudani. Kwa hiyo kutoka huko Dar es Salaam, natumai mko vizuri. Kama mko tayari, karibuni kwa ajili ya kutupitisha katika kile kilichoandikwa kwenye magazeti ya siku ya leo. gazeti bado mambo hajakaa vizuri mm -hmm. lakini mm. tutakwenda hivyo na sisi tutakupitisha pia katika baadhi ya vichwa vya habari vya magazeti ambavyo ya ambavyo vime vimejitokeza na kuandikwa katika kurasa zetu za mbele lakini kurasa za mwisho. Umesikia bana ishu hii ya pre bargain ile? Uh. Ile bana ile ishu bana imekuwa ishu imekuwa nani kweli kweli? Uh. Ah. Umesikia? Amekuja ameongea. Hivi Bisona amezungumza? acha bwana eh kiasi kana nini zigo hili liko liko nimekaa vibaya hili kawaka balaa yeye mwenyewe mm. lakini ile si wametengeneza tume ya kuchunguza huko kuna hiyo nani eh eh hey, eh, lakini ndio hivyo nasikia watu walikuwa nasikia wamechota kwenye masandarusi walikuwa wanabeba kwenye masandarusi kama zile za esco eh mzigo mabilioni hatari. Magazeti nimeandika Jaji Biswala au mbogo eh, eh, eh, <laughs> sakata la player bageni, acha bwana, kwamba mzigo ume amekuwa Mbogo. <laughs> Unajua mimi nikikumbuka kipindi kile na wale ambao watakuwa hawajaamua kuleta mzigo mm -hmm. wewe endelea kuwaacha huko huko ndani eh kila siku barua zilikuwa zinaandikwa bwana mi bwana nimekubali bwana yeah. mi nitaleta kidogo kidogo yeah. sasa nasikia mzee alivyo mzee alivyo nani bwana watu wakaamua waka ah, huyu hizi kwani mama anazijua hizi <laughs> hazijui wakawa naziamia kumbe mama mama mwenyewe mtoto wa mjini sasa unataka umpige kumbe mama anaangalia mama anawachora tu sasa huko huko huko kimeumana huko kimeumana huko nasikia huko kimeumana huko, hebu nipeni nipeni listi ya kwanza wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Kuna wale tunaowajua sisi, yaani achana yale majina makubwa yale tunayoyajua sisi. Kulikuwa kuna matajiri wako vijijini huko, wamepigwa ujumu uchumi, afu wakaenda kwenye prayer bargain huko. Wewe mzee, ile unachomoa unakula, unatoa zako, ulikuwa umeandikiwa unadaiwa bilioni moja, umetoa bilioni mia mbili. Sasa ni document sisi kwa wapi? au si atangaze tu mama kwamba bana, kama unajua ulitoa mzigo wewe njoo, au tutumie barua yako au nitumie message kwenye namba hii. Nilitoa kiasi fulani, lakini hivi na hivi. Hey, si simple tu, una, unajua simple tu ukiamua, yani unajua tu saa nyingine ni kumsaidia mama. Ukiamua mama, si anasema tu, anatoka tangazo bana, kama unajua uli ulitoa mzigo, tunaingia kwenye nani Excel zinajumlishwa kila Bernard milioni 200 <laughs> unakuwa unacheza na excel tu. Niliingia kwenye account hii. Eh. Unacheza na excel, si si eh. document unazo? Kwa mm. sababu unajua kuna ile eh. kuna ile play bargain ile. Ukitoa mzigo, maana wanaweza wakarudi tena, inabidi ubaki na pay slip. payslip. Payslip. Eh. Kwa hiyo wewe wewe mama tu anakuambia tunipigie nipigie picha WhatsApp afu nitumie. Zinajumlishwa tunaingia excel. Utawajua. Utajua mzigo uliopo na uliotumika. Eh? Twende kwenye magazeti huko. Mhm. Mm E, magazeti yameandika mengi mm. E, gazeti la Mwananchi lenyewe limeandika mengi, waliofaulu kidato cha nne waingia hofu ya kuozwa. Hili ni janga jingine mm. E, mtoto amefaulu, jamaa anaona vipi na vipi, unajua pale nikipata vimilioni vyangu viwili au vingombe, vingombe vyangu kama vitatu hivi e, mambo yanaenda fresh mm. Shule hivi, ile issue ya yule binti imefikia wapi? Ile baraza walisema anafuatilia Ah, sasa hili jambo unaweza kufanya maamuzi kwa kuona tu clip mtandaoni. Kwa hiyo ah. anasema anafuatilia wakipata uhakika. Uh -huh. Eh, na ilikuwa weekend eh. Ilikuwa ni mwisho wa wiki. Kwa hiyo ile eh, imetoka Ijumaa Jumatatu. Ilitoka Alhamisi. Mm, Ngoja tuone leo Jumatatu. Ijumaa ilikuwa ni public holiday. Mhm. Wananchi linaendelea mkakati kulinda watoto, serikali yatoa waraka. Mapambano dhidi ya ukatili kwa wanafunzi. Uh mm-hmm. -huh. Sawa, hii ni nzuri. Lakini Samia kuzima majenereta ya TANESCO mkoani Kigoma leo hiyo eh, mimi mume mm, nasikia wameambiwa baba majenereta basi. Lakini kuna kijiji kimoja, kuna watu walikuwa wanafanya hujuma za ajabu mm -hmm. eh. Kwa hiyo wale na wakati jeshi la polisi limeshawashughulikia. Kuna watu walikuwa wanafanya mchezo mchezo, eti wanaunguza nani nguvu Acha bwana. Eh, yani unajua watu wanafanya mchezo mchezo. Hiyo ni kuhujumu miradi ya maendeleo. Eh fungo kile unakula ni za kutosha pale kama hujumu uchumi hivi mm, kuharibu miundo eh. miundombinu eh, eh. tunaita ni ni, ni, ni ubadhirifu wa mali ya umma sawa sawa mm. eh, hivyo hivyo TCRA yanadi vitalu vya internet 5G lakini kibano kwenye vitalu bwana, kila mtu anapewa kitalu chake. mm -hmm. Kama ni mtandao X, mtandao Y, unapewa kitalu chako, wewe pambana labda na masafa fulani hivyo safi. mm -hmm. Kibano kanuni za maudhui mtandaoni hicho hapo. Waagizaji wa vitenge wale na ushuru. Kigoma kuna vitenge vya baba kubwa sana kule kutoka Kongo. Mm. Majira limeandika mengi, Samia amaliza kilio cha tatizo la umeme, ni katika wilaya tatu za Chato, Ngara na Biharamulo, aeleza madhifa madhila waliokuwa wakiyapata wananchi. Kigoma nako kumekucha. Safi. Eh. Hali ya hewa kimazingira sio nzuri, ripoti ya WWF. E, hali hewa sio nzuri. Unajua pia nilikuwa naongea na watu fulani wanasema kama mvua sasa hivi zimechelewa. Mm. Ndio ilikuwa inatakiwa joto hili linapungua sana, mvua kibaridi kitu. Lakini sasa ndio hivyo. UDSM mm, kujenga campus Kagera, lakini kilio cha sukari chapata ufumbuzi. Sawa? Lakini mm -hmm. Uhuru lenyewe imeandika mengi, polisi yawatia mbaroni watu 24 hizi wa magari. Mbarawa ataja mkakati ujenzi njia nne Tunduma, lakini ziara ya Rais Samia yatikisa tikisa picha hapa zinaonekana mm. Balaa ah, nimeona pale nani bwana Geita funga, rais amefunga mtaa, watu wamejaa sana mm. Geita ilikuwa balaa pale Geita, Runzewe nafikiri na Kigoma, mambo yamekwenda nani mm. sana okay. Rais mbie kuna hiki na hiki safi, namuona mama yupo kwenye gari hapa mm. ongea na wananzengo hapa. Majaliwa afunga kazi miradi ya kimkakati, ndio ile tuliyoongea. mm. Habari leo Samia tunaifungua Kigoma kibiashara, atangaza neema umeme, ahimiza amani kuchapa kazi, aagiza mchango wa madini GDP ufikie asilimia kumi. Mwigulu anadi faida kuwekeza Tanzania. Majaliwa aagiza polisi wadhibiti wizi SGR. Mm. Mtu ana mesa, mtu anaangalia tu anachukua nondo. Kwenye michezo champion. <laughs> Sala aichinja Man City. Arsenal inapaa. Arsenal inachinja. Mm, Arsenal tunakwenda vizuri mzee. Chamu wangu. Ogopa sana kuwa shabiki wa Simba afu kawa Arsenal. Ogopa sana. Kuna saluti hapa nani? Generali. Huyo sio Phil, sio mm. Patrick Phil. Mm. Waleteni Yanga sasa. Gazeti <laughs> limeandika waleteni Yanga. Eh. Rekodi za mbeba Mgunda Jumapili, mabosi Simba watamba, anaonekana hapa Simba wa wachapa Angola, watinga makundi CAF kibabe, Yanga yavamiwa na wanajeshi wa hotelini Sudan, Hii ilikuwa ni kabla. Lakini baadaye ndio hivyo. Yanga yaangukia kombe la shirikisho Afrika, lakini Mwanaspoti tukutane kwa Mkapa. Respect onekana Simba Simba tinga makundi kibabe. E, Moa Pagawa mwita mbunda Chemba. Lakini gazeti la Zanzibar leo michezo fila ipeleka Simba makundi CAF. E, Arsenal, Spurs, Man United vitani. Haya. Lakini pia gazeti jingine Nipashe Simba tinga makundi Afrika. Samia ipongeza Serengeti Girls kombe la dunia. Mm. Unajiandika Samia alivyoipongeza pia Simba. Hivi hivi uh, tulitoka ngapi? Tulitoka kwa matuta eh? Ile ya Serengeti Girls na Ufaransa. Ile sikufa. Ah, ah, tulifunga. tu, ah. Mbili moja. tulifunga bwana. Mbili moja. So tulitoka kwa nani? Kwa nini? Kwa tu hebu ngoja nitaangalia hapa. Nice kama. Tumewafunga bwana wale mm. Mm, Faransa ni champa. Ila nikumbusha timu ya taifa ya Faransa mwaka nafikiri kwa ni 98 kina Lilian Thuram, Thuram. Eh, kina Thierry Henry kina Emmanuel Petit kina Emmanuel eh, Petit Zarazu. Ah bana wewe, hapo sisi tulikuwa timu ya Ufaransa. Patrick Vieira hatari kwenye kichwa, lakini wakashangaa wanapigwa na Senegal. Ilikuwa game ya kwanza kabisa eh, ilikuwa 2000 nafikiri kina Fernand Collins hapo ndo wapo akina Diofu. Ah bwana wewe. Eh? Yupo papa Diofu na Diofu. Eh. Kina Fernand Collins. Kwani hatari wale mabeki wale aise, yani kipindi hicho kina kina golini yupo mwenyewe Tom Silva. Kwani balaa. Kuna beki moja huko ilikuwa inakaa kule nimeisahau jina lake na nyingine akishoto kama Collins yani yale marasta ilikuwa mm. hata kocha wa Senegal sasa hivi. Eh. Walikuwa kina papi sana, ilikuwa ni balaa pesa na, na, na Senegal iliingia kwenye ramani ya dunia baada ya kumtikisa Ufaransa. Eh, winga winga mmoja anaitwa Halilu Fadiga. Eh, Fadiga huyo bwana. <laughs> Sawa, sisi ah. tutapita tena kwenye tutapita tena kwenye magazeti. Tumemaliza huko, nitapita kwenye ujumbe wako hebu mtazamaji ambao umenitumia pia kwa ajili ya kuhakikisha e, napita huko katika maoni yako ambayo umenitumia wewe mtazamaji, lakini bado tupo mpaka pale saa tatu kamili za asubuhi. Tunakwenda mapumziko. Utakaporejea tukuja kwa ajili ya kupita kwenye ujumbe wako ambao wewe umenitumia kupitia nambari ya simu hiyo ambayo inaonekana hapo katika runinga yako, lakini pia nikushukuru wewe ambao unaendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube pamoja na Instagram kwa kuandika neno habari Star TV.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 Wapi wewe? Kamusi ya mtaa. Kila asubuhi unaamka na jambo. Unaamka ukiwa tayari kuikabili siku yako. Unaamka ukiwa tayari kuhabarishwa katika mjadala na habari tofauti kutoka kote ulimwenguni. Tunakutana hapa kubadilishana ujuzi na maarifa Tunalenga katika kukuhabarisha na kukuelimisha. Tunakupa habari kutoka kila kona ya dunia, na lengo ni kuleta habari zenye usawa na ambazo zimefanyiwa utafiti wa kutosha, lakini habari kutoka wigo wa kisiasa, aha, kiuchumi, michezo, bila kusahau utamaduni. Tunakuletea mijadala katika kitovu cha dunia, wapi ametokea na lini ametokea kwa usawa bila upendeleo. Mtazamo na maoni ndio taa yetu. Lengo ni kufika kule tunapotaka. Uwanja huu wa mijadala utakuunganisha na magwiji wenzetu kutoka kona mbalimbali mbali za Tanzania. Dar es Salaam. Habari mtazamaji wa Star TV, naitwa Bwana Shomari. Naitwa Athmani Mihula kutoka Dar es Salaam. Karibu makao makuu ya nchi Naitwa Blaya Moses kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Arusha. Mimi ni Angelo moleka kutoka hapa Arusha. Naitwa Beatrice Gerard kutoka Star TV Arusha. Karibu tuongee asubuhi. Ni kila siku asubuhi saa moja Jumatatu mpaka Jumamosi. Karibu tuongee asubuhi. hawana uwezo wa kufikiri jambo kwa kina, ni tatizo la afya ya akili. Yaani mimi mimi naogopa malaria ya ukimwi, siogopi.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 Mwanamke shujaa ni nani? Unafahamu changamoto zake? vipi kuhusu mafanikio? Yapo mengi utayasikia na kuyatazama. Usikose kuangalia kipindi hiki kupitia hapa hapa Star TV pekee. kuendelea kutazama Star TV. Jina langu ni Godfrey Joseph Mahongo. Karibu katika kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Hapa tutamsifu Mungu, tutamwimbia Mungu, lakini pia utapata mafundisho mbalimbali kutoka kwa watumishi mbalimbali wa Mungu. Utapata nafasi ya kusikiliza na kutizama simulizi kutoka kwa waimbaji wetu wa muziki wa injili nchini kwetu Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Natamani nipate nafasi ya kuonyesha uh, kile nilicho nacho. <laughs> Ah, nimekuja kujifunza ya kwamba mwimbaji ni sawa na mhubiri yoyote. Tuko hapa kufundisha jamii. Kwa kila mamlaka iliyopo lazima tuitii. Kuna muda wa ibada na kuna muda wa kufanya kazi. Injili ilienezwa zaidi kupitia kwa wamishonari. Kitu gani kinitowe kwako? Kila asubuhi unaamka na jambo, unaamka ukiwa tayari kuikabili siku yako, unaamka ukiwa tayari kuhabarishwa katika mjadala na habari tofauti kutoka kote ulimwenguni. Tunakutana hapa kubadilishana ujuzi na maarifa. Tunalenga katika kukuhabarisha na kukuelimisha. Tunakupa habari kutoka kila kona ya dunia, na lengo ni kuleta habari zenye usawa na ambazo zimefanyiwa utafiti wa kutosha, lakini habari kutoka wigo wa kisiasa, aha, kiuchumi, michezo, bila kusahau utamaduni. Tunakuletea mijadala katika kitovu cha dunia, wapi ametokea na lini ametokea, kwa usawa bila upendeleo. Mtazamo na maoni ndio taa yetu, lengo ni kufika kule tunapotaka. Uwanja huu wa mijadala utakuunganisha na magwiji wenzetu kutoka kona mbalimbali mbali za Tanzania. Dar es Salaam. Habari mtazamaji wa Star TV, naitwa Bwana Shomari. Naitwa Athmani Mihula kutoka Dar es Salaam. Karibu makao makuu ya nchi. Naitwa Blaya Moses kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Arusha. Mimi ni Angelo Moleka kutoka hapa Arusha. Naitwa Beatrice Gerard kutoka Star TV Arusha. Karibu tuongee asubuhi. Ni kila siku asubuhi saa moja Jumatatu mpaka Jumamosi. Karibu tuongea asubuhi. shukrani sana kwa wewe ambao unaendelea kuifuatilia Star TV, Tuongee asubuhi. Uh, Mbilu kutoka hai UK, uwezekani Mungu akuletee duniani ukaishi miaka hamsini au sitini ukazae watoto wawili, haifai. Utakuwa na cha kujibu kwa Mwenyezi Mungu. Kosa kosa upate watoto sita, eh, walau kwa uchache, anasema hivyo kwamba eh, walau umekosa kosa kidogo mm, yani, ah, yani bahati mbaya mbaya hivi sita, umeona eh? Juma Ramadhani, nipo Madagwa, Lindi vijijini. Kwa nini rais wetu Uh, tunamwomba na yeye aje huku kusini, tunamuita na sisi tumuone, tunatamani sana kumuona. Atakuja. Habari za asubuhi, nilikuwa nahitaji kujua Simba kaingia makundi, kila timu iliyoingia makundi imeingiza shilingi ngapi. Mzigo unaeleweka hapa. Bernard, eh, hebu tupitishe kwenye mzigo ni <laughs> hmm? tangalia, lakini ni pesa nyingi, nafikiri ni 1.0 ngapi b bilioni kama moja na kitu au mbili. 1.8 1.8. Okay. Rafael Msungu natokea Kingoli wilaya ya Morogoro. Naomba wasiongee sana kwa sababu wao hawana uwezo wa mechi za kitaifa. Haya, watulie. Lakini mambo vipi hapo studio? Tatizo la Yanga ni kukamia Simba tu kimataifa, hawawezi. Kama umeangalia mechi ya jana, ni kama wachezaji wamenyeshewa na, na mvua. Anaitwa Ado kutoka Endasaki lakini haya eh, mwingine anasema Mansuri, maoni yangu dhidi ya nchi yangu ni moja, wahandisi wa taifa wajaribu kubuni kujenga mabwawa ya kuhifadhi maji Ruvu kumudu mahitaji ya daa na pwani. E, Yanga ya kimataifa iko wapi jamani? E, wanatuaibisha Simba oye! Mimi Hemedi Hema, tuko pamoja. Bernard James anasema mmenikuna sana leo. Uh, mwingine Star TV tuko pamoja pande za Igunga Kizota mtaa wa wahuni. Uh, Yanga bado sana. Uh, sisi wana Simba uh, tulishaga wazoea Yanga. Anaitwa Bernard kutoka Geita. Haya, uh, asante na endelea pia kunitumia maoni yako kupitia e, nambari ya simu hiyo inaonekana hapo katika runinga yako. Haya baadhi ya maoni ya watazamaji ambayo wameendelea kututumia kupitia tunge Asubuhi. Napenda, naona hiyo ya, ya, ya uzazi watu wanaichangamkia kweli kweli. Eh, sasa lakini kupanga ni kuchagua, kupanga ni kuchagua. Kama unajua tatizo jingine ambalo wanaliona kwa Afrika wengi ni kwamba ukizeeka itakuwaje, nani atakulea mm. Eh, nani atakuwa anakuogesha, nani atakuwa anafanya hivi bwana Eh haya maisha bwana e, kupanga kuchagua mhm. mm -hmm. siku bwana unaweza ukafanya hayo kwa mtu mwingine anaweza ukampa ajira akamfanyia hivyo ndugu hapo na kila kitu lakini wewe oh, unaona mara ngapi watu wanakuwa na watu wengi lakini hao watoto wanageuka wanachinjia ah yule mzee anaishi peke yake kama mchawi watoto mm. wake wako huko lakini kwa hiyo mm, kuangalia pia lazima uangalie hali ya kimaisha iko mhm mm unazaa watoto alafu unaacha tu mtu akakulelee mwingine wanazurura tu mtaani, hao wanakuwa panya rodi, wengine eh, wanakuwa matapeli, shughuli na zurulaji. Mhm. Mm Sasa shughuli inakuwa kwako, unaanza kujuta tena. Na inakuwa changamoto kweli eh, kweli. Yeah. Baadaye tutakuwa na ndugu Josephat Kisamalala ki mhm. eh, ambaye mm -hmm. ni mrajisi msaidizi vyama vya kifedha, lakini pia Ibrahim Kadudu ambaye ni mrajisi msaidizi pia, lakini pia Kolimba Tawa mm -hmm. wa bodi hawa bwana, waje watuambie e, mambo ya ki, mambo ya ushirika kwanza ndio e, tuangalie ushirika ni nini, una manufaa gani. Nakumbuka kipindi cha serikali ya ya tano pia tu, eh, mambo ya ushirika ushirika mkosi nani nini alipewa kipaumbele sana kipindi kile. Mm -hmm. Lakini naona pia serikali ya sita yenyewe pia imewekeza mkazo kwa kujua manufaa yake ni yapi e, msingi wake ni upi na vyama vya ushirika mambo yanakwendaje. Sawa kabisa. E, kwa pate au? Yeah, tukapumzike utakaporejea tutakuja kwa ajili ya kuiongoza ili gurudumu, na moja kwa moja Bernard James atalisimamia kuhakikisha jambo linakwenda kweli kweli, na endelea kufuatilia Star TV tuongea asubuhi.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 Kigogo kwa, kwa, kwa mtaani, ah, unajua hako ni ka, ka bosi aka mtaani hako ah, eh. wewe ni chawa mdogo eh, na chawa mkubwa eh, ni chawa mkubwa ametoka kidogo. Kwani chawa ni nini? Chawa ni kiongozi maarufu sana.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 I grew up from somewhere else. Wapi wewe? Kamusi ya mtaa. Msosi wa leo, karibu tupike pamoja katika mapishi mbalimbali ya ndani na nje ya nchi. Kila siku pika kwa kujiamini. Ni msosi wa leo. kumi hapa Star TV. kupitisha kwenye mambo kadha wa kadha, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba e, unayafahamu hayo na unachukua hatua ili kuweza kuhakikisha kwamba gurudumu la maendeleo la taifa letu linasonga mbele zaidi. Na sasa ni wasaa wa mjadala mkuu, na kwa kuzingatia kwamba hapo kesho e, basi ni siku ya kimataifa e, siku ya kimataifa ya ushirika wa akiba na mikopo. Wengi tunafahamu tuko na SACCOS, lakini tunataka kufahamu kwa kina dhana hii ya SACCOS, manufaa yake, lakini pia wananchi wanatakiwa zingatie yapi ili kuweza kuhakikisha kwamba haya yote yanafanyika vema kabisa. Na nimeona kwamba hapa jini Mwanza pia wapo na wanafanya hayo wataalam katika maeneo hayo ili kuweza kuhakikisha kwamba jamii inafahamu kwa kina zaidi. Upo nami Bernard James na bado niko na mwenzangu hapa Mansur Jumanne, na kwa namna pekee tumefanikiwa kuwa na ndugu Josephat Kisamalana. E, ni nilitaji vizuri jina lako na cheo chako, na nimekosea, au si mwingine bali ni mrajisi msaidizi wa vyama vya kifedha kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini. Karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana ndugu mwandishi. Naam, sasa Hebu kwanza tuangalie SACCOS. SACCOS ni nini? Uh, ndugu mtangazaji, tunapoongelea SACCOS ni, ni dhana ambayo imekuwa ikiishi kwenye maisha ya binadamu. Ndio. Uh, SACCOS ni muungano wa watu ambao wanania au tunasema wanafungamano la pamoja ambao wanakuwa na uhitaji wa shughuli kwenye masuala ya kifedha, masuala ya kijamii. Kwa hiyo wanaungana pamoja ili kuongeza nguvu za pamoja mhm. kuweza kusaidiana namna ya kuweza kupata uh, ah, masuala ya kifedha. Na kwa upande wa Tanzania tunapoongelea SACCOS uh, ni watu ambao wana nia ambayo inafanana. Kwa mfano ukija kwa mfano walimu mm. wanakuwa ni walimu ambao wanafundisha labda kwenye ngazi ya mkoa au kwenye halmashauri, lakini wanakuwa wana changamoto za kifedha mm. wanaungana pamoja kwa ajili ya kuwezeshana mm. kwenye masuala ya kifedha, kwamba utakuwa unaweka akiba zao kidogo kidogo, lakini tunamkopesha mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo dhana hii imekuwa ikiishi miaka mingi, mm. ni kama ilivyo kwenye familia kwenye familia, unakuwa na baba, unakuwa na mama. Tunaunganishwa pamoja kwa ajili ya kusaidiana namna ya kuweza kutunza hizi familia. Kwa hata kwenye ushirika, tunapoongelea ushirika wa kifedha ni ule muunganiko wa watu ambao wana mahitaji ya pamoja kwa ajili ya kuwezeshana kwenye masuala ya kifedha na masuala ya kijamii. Mm. Na Hapo kesho ni siku ya SACCOS. Yeah. Eh, hii siku ni maarufu. Ah, hii siku ni maarufu duniani ni maadhimisho ya na nne kimataifa na kwa nchi nyingi duniani wamekuwa wakiadhimisha haya maadhimisho, na ni maadhimisho ambayo yanafanyika wiki ya tatu ya mwezi Oktoba ya kila mwaka, mm-hmm. na kwa wenzetu ni maadhimisho ya sabini na nne lakini kwa hapa kwetu ni maadhimisho ya na tatu. Kwa hiyo ukiangalia mataifa karibia yote yamekuwa yakiadhimisha haya maadhimisho kwa lengo Uh, malengo makuu ni kama mawili matatu. Kwanza kuweza kuwakumbuka ku, ku, mwanzilishi wa SACCOS duniani. Tunao watu mashuhuri ambao walianzisha hizi SACCOS na lengo kubwa lilikuwa ni kuwafanya watu wenye kipato cha chini waweze kuwa na uwezo wa kuungana pamoja na wawe na uwezo wa kupata huduma za kifedha. Kama unavyofahamu hata nchini kwetu ni kwamba kuna watu ambao wanaishi katika mazingira ambayo ni ngumu sana kupata zile taasisi za kifedha mm -hmm. Lakini kwa kutumia hizi SACCOS hawa watu wanakuwa na uwezo wa kuweza kusaidiana mm -hmm. kwamba mimi na shida ya milioni kumi na shida ya milioni moja na shida mm -hmm. laki tano lakini sina uwezo wa kuzipata kwenye taasisi za kifedha kwa hiyo tunatumia hizi SACCOS kuweza kuwawezesha Watanzania wengi wao na uwezo wa kujishughulisha kwa shughuli za kiuchumi. Unaweza kukopa laki tano, kukopa milioni moja, kukopa milioni kumi ili uweze kuanzisha biashara zako na uweze kusaidia hata serikali kwenye kuajiri. Tutafika mbele tutakosha takwimu sasa hivi tuko wapi. Hmm. Lakini swala la pili ambalo tumekuwa tukijadili kwenye haya maadhimisho ni kuonyesha umma kwamba sako zitafanya nini hapa Tanzania mm. Lakini pia ukija pale kwenye maadhimisho ambayo tunafanya e, nimeona pale furahisha yes. Na kiukweli nilipita mimi nikawa nijifunza baadhi ya mambo yeah. Lakini umma yawezekana pia ukawa haufahamu kwa kina namna ambayo tunafahamu sisi. Mm. Karibu ni kweli. Sasa sako kwa sasa hivi zimeendelea kutoa huduma kubwa. Kwa mm. mfano tukija kwenye takwimu sasa hivi tumeweza kutoa leseni. Kabla ya kutoa leseni, kwanza tulikuwa tunasimamia SACCOS kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika namba sita mwaka 2013 mm. Mm-hmm. Lakini serikali kwa kuona umuhimu wa hivi vyama vya ushirika wa akiba na mikopo iliweza kutunga sheria ya huduma ndogo za fedha, ambazo sheria hiyo inajumuisha sasa hata mkopeshaji binafsi mm -hmm. Kwa hiyo tulianza kutoa leseni za, za, za uendeshaji wa shughuli za SACCOS. Uh, tulianza mwaka 2020 na hadi sasa tumeshatoa leseni 726 na tumepokea maombi kutoka kwenye SACCOS 1163. mm -hmm. Sasa hizi SACCOS zina hali gani? uh -huh. Kwa sasa hivi SACCOS uh, zimeendelea kufanya vizuri na tunavyosema hizo SACCOS 726 kutoka 2020. Yes, zina jumla ya mali bilioni 952.2 bilioni 952.2 yes. Lakini ukiangalia akiba ambazo Watanzania wamewekeza huko zimefikia bilioni 709 hizo ni akiba ambazo watu wanaweka kidogo kidogo mm. Lakini pia ukienda kwenye upande sasa wa zile hisa wanazonunua, mtu unaweka hisa zako zimefika bilioni 140.5 mm. Na pia ukienda sasa kwenye upande wa Tanzania ambao umefikiwa kwa sababu kwenye misingi ya ushirika tunao ule utaratibu wa kujali jamii. Ndio. Kwa mwaka jana tu Watanzania wapatao 38,409 walipewa misaada mbalimbali. Mm. Hizi mm. SACCOS zinaenda kwenye mashule, zinatoa madawati, zinaenda hospitali zinatoa uh, mashuka, vitanda. Kwa hiyo Watanzania 438 waliweza kufikiwa na hizi SACCOS zilikuwa zimetumia milioni 453 kuweza kuwahudumia watu, lakini pia ukienda kwenye upande wa ajira okay. SACCOS zimeajiri Watanzania 14976 hizo ni zile ajira za moja kwa moja mm. Sasa unaweza kuona ni namna gani ambavyo zinasaidia jamii kwenye maeneo hayo, na kwenye hizi ajira tunasema asilimia arobaini tatu Ndiyo. hao ni wanawake wameajiriwa kwenye hizi SACCOS. Mm. Lakini pia tukiangalia SACCOS kwa mujibu wa sheria za kwanza zilipe kodi, yaani pale watakuwa wanatengeneza faida mm. eh, watakuwa walipe kodi. mm. Kwa mwaka jana tu SACCOS ziliweza kuchangia bilioni 7.8 eh, kama sehemu ya kodi na michango ya serikali bilioni 7.8. Sasa kwa muktadha huu, lakini pia SACCOS zimeendelea kufanya uwekezaji, mm. zinawekeza kwenye majengo, kwenye ardhi, kwenye mm. hisa mm. eh, hatifungazi serikali walikuwa wamewekeza hadi mwaka jana bilioni 79.6. Huu ni uwekezaji ambao umeufanya. Sasa ukiangalia hivi vitu ni kwamba watu wengi bado wanakuta hawana uh, hii uh, elimu, lakini ni kati ya sekta ambazo zimekuwa zina mchango mkubwa sana kwenye jamii na kwenye upande wa serikali. Ukienda kwenye mataifa ya wenzetu wanaendelea kukua. Uh, kwa mfano kama Amerika sasa hivi ukienda tu kwenye ile Navy wamefikia wao wamefunga hesabu za mwaka jana wakiwa na US dola bilioni 109 sasa badilisha hiyo fedha, waangalie fedha zetu kwa shilingi ngapi. Kwa ni mfumo ambao kwanza tunasema ni mutual help, ni watu ambao wanasaidiana. Eh, yani sisi hatuhitaji kutafuta hela nyingi kutoka huko. Ah, ah Kwa kidogo tulichonacho, unajua changamoto tulionayo sisi ni kwamba watu wengi hawajui akiba kidogo ulichonacho ukikitengea tu utaratibu wa kuwa unaweka pembeni, kujiwekea akiba ni kitu ambacho kitakufanya baada ya miaka miwili mitatu utashangaa hilo unayo. Eh, kitakufanya baadaye yes. Vizuri. Sasa ukiangalia kwenye takwimu hata za dunia Swala la uwekaji wa akiba especially kwenye hizi nchi zetu za sub-Sahara country mm -hmm. tuna changamoto kubwa, haizidi asilimia tano watu wanaweka akiba. Sasa hizi takwimu kidogo, na ndio maana kumekuwa na changamoto, watu wengi tunahisi hakuna ajira, hatuna vyanzo vya fedha, hatuna ni kwa sababu tu hatuna utaratibu wa kujiwekea akiba kidogo kidogo. Okay. Yeah. Mimi, mimi natamani kufahamu kitu kimoja. Kwanza masharti ya uanzishwaji wa SACCOS. Okay mimi hapa nataka nianzishe sakosi yangu na kina Bernard hapa amenisana watu kumi, masharti yake ni yapi? Lakini cha pili nataka unisaidie kunitofautishia mm. kati ya SACCOS mm. sijui na vikoba ndio ndio na hizi microfinance yes, yes, yes. Je, ni kitu kimoja au ni vitu vitatu tofauti? Karibu. Asante sana. Mm. Uh, kwanza niseme ah, hizo uh, tulizozitaja zinatoa huduma za kifedha mm -hmm. Lakini utofauti wake ni mmoja ile modo yenyewe ya kukaa pamoja kusaidiana. Mm. Ukija kwenye sako kwa mujibu wa sheria mnatakiwa mwe watu kuanzia 20. Okay. Eh, mkiu cha tatu watu 20 mm. mnaweza mm. mkaanzisha SACCOS. Mm. Lakini cha pili tunasema sasa mmeungana, mmeshakuwa na, na, na lengo moja la kuwezeshana. Mm -hmm. Sasa tunakuja mtaanzaje kuwezeshana? Mm. Ah, sheria nakutaka mtaji uwe na shilingi milioni kumi angalau yale yaani ambayo amechangia changia mm. kwa watu 20 kupiga hesabu milioni 10 milioni 10 sawa sawa eh, milioni 10 kwa watu 20 nadhani ni kama uh, kama laki tano nadhani yes. laki tano eh, eh. mm. Sasa mkishakuwa na huo mtaji basi mnaweza mkaanza biashara ile ya kukopeshana mm. Sasa tofauti yake ambayo umeuliza kati ya vikoba na hizo microfinance zingine, uh, kikoba kwanza kwa mujibu wa sheria huduma ndogo za fedha wao wanaanzia watano, lakini sasa wao mm. actually hawakagulii mkaguzi wa nje hawa, yani kuna zile taratibu zingine ambazo haziende. Kwa hiyo kwenye upande wa SACCOS ni modo ambayo iko kidunia zaidi okay. na kati ya taasisi ambazo hata ukiangalia kwenye changamoto ya kiuchumi ile mwaka 2008 mm -hmm. SACCOS haziwezi hazikuathirika. Ni kwa sababu mm. gani? Ni kwa sababu wao hawategemei fedha za watu wengine. Mm. Umeona, wao wanatumia fedha zao na ndio maana wanakuwa strong kwa sababu hata ikija masuala ya inflation na maneno mengine wao hawao affected kwa sababu watumia fedha zao. Mm -hmm. Lakini tofauti nyingine ni kwamba kwenye upande wa SACCOS nyinyi ndio mnaoamua mkopeshane kwa shilingi ngapi. Mm -hmm. yani ile riba yenyewe mnaipanga wenyewe mm -hmm. kwamba sisi bado tunataka tu, tu asilimia tano tu au asilimia saba tu imali tupate tu fedha ya kuweza kulipia ofisi, mm. kulipia sijimshara watumishi basi. Lakini kuna taasisi zingine zile mm -hmm. zinahitaji tofauti, lazima ziongeze, kwa sababu vyanzo vya kuwezesha kukopesha lazima upate kwa watu wengine. Sasa hiyo ndio tofauti kubwa mm. Lakini pia SACCOS ina, inasimamiwa kwa mujibu wa sheria mm. na ndio maana Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania ndio mamlaka ambayo inasimamia vyama vya ushirika wa akiba na mikopo pamoja na vyama vya aina nyingine. Mm. Kwa hiyo ni taasisi ambazo zinasimamiwa kwa mujibu wa sheria mm -hmm. na hapa pia ni, ni, ni jaribu ku, ku, kuwasaidia Watanzania tunapokuwa tunaingia kwenye hizi taasisi za fedha mm. zipo taasisi za aina nyingi sana mm -hmm lakini pia kuna Tanzania wengi ambao wanakuwa wanapoteza pesa kwa sababu wanajiingiza kwenye taasisi ambazo kwanza hazijasajiliwa kimjibu wa sheria. Nitaka kuja wakati mwingine kuna changamoto hizo, unashangaa watu wamekumbana, yes, yes. watu wamepigana, watu wamedhalilishana, watu wamefanya nini, wengine pesa zimepotea changamoto inakuwa wapi? Tatizo inakuja wapi hapa? Hawafuati nyie au labda ufuatiliaji ndio unakuwa sio akina Karibu. Aha, asante sana. Ah, uh, kuna vitu vingi sana ambavyo vinachangia, lakini ndio wapo kwanza ni ukosefu wa elimu. Sawa sawa. Eh, tunapenda kupata vitu vya haraka mm. pasipo kujua huu <laughs> haraka tutafikisha wapi. Mm. Kwa sababu biashara fedha ni, ni, ni kitu rahisi sana unafanya biashara ya fedha lakini una, una, unaangalia gharama za kuendesha zile taasisi mm -hmm. Lakini hakuna namna yote duniani unajua, mm. biashara ya fedha ni, ni, ni kitu ambacho ni rahisi sana mm -hmm. kwamba wewe unaangalia mtaji wako uchaji asilimia ngapi kuweza kuhili zile gharama za uendeshaji mm. Lakini mtu mwingine anakudanganya akwambia weka milioni moja, kesho unapata milioni baada mbili eh, tavuna milioni tatu sasa mtata sasa niambie ni biashara gani duniani utakaoifanya namna hiyo na wewe tafakari sana sema au mashirika ya misaada nini haya yaani? kwamba kama ni mashirika ya misaada wajui pa kuzipeleka zije kwako mpaka ah, zikawe bana pesa ziko hivi bwana na huyo mtu huyo mtu nakuta amesafiri kutoka mataifa ya huko amekuja kuhangaika kufanya biashara eh. sasa biashara rahisi hivyo jitahidi tufanye kazi e, tutumie uwezo wetu tuweze kujishughulisha na shughuli za kijamii ili mm. tuweze kupata kile kinachostahili, lakini hakuna shortcut kwenye biashara fedha. Sasa katika maadhimisho haya tukiwa tunaelekea kuona tunaona ni siku ya SACCOS mm, duniani, lakini maadhimisho ulivyosema ni karibia sabini na yes. Nyinyi mnafanya nini Aha. kikubwa hasa katika maadhimisho haya? Sawa kwanza tunachokifanya ni kuendelea kutoa elimu kwa sababu biashara ya fedha inahitaji elimu sana eh, waweze kujua kwamba SACCOS namna zinavyoanzishwa na tutakuwa na SACCOS nyingi mm. Nadhani karibia SACCOS mia mbili zitakuwepo hapo mm. Lakini tuna washiriki wasiopungua mia saba watakuwa kwenye maadhimisho ili kitaifa kitaifa e. Na kwa hiyo tuwaombe wenzetu waliopo jiji la Mwanza na mikoa jirani waweze mm. kufika viwanja vya furahisha mm. Watajionea mm. Utakuta kuna SACCOS zinakopesha milioni 500 unaweza kuamini? milioni 500 kwa mtu. Ah. Mm, sawa eh? Shame. Tunazo SACCOS ambazo zina jumla ya mali zaidi ya bilioni 100. Bwana. Eh, sasa ni benki gani hizi ndogo ndogo ambazo zinaweza kushindana hapo? Kwa hiyo SACCOS hizo. SACCOS. Kwa hiyo tunaendelea kujenga uelewa na kutoa elimu kwa Watanzania waweze kuona mm. kwamba hii modo sio tu ni utaratibu wa Tanzania, ni utaratibu wa kidunia. Okay. Na ukiangalia kwa nchi za wenzetu nadhani ndo kati ya moda ambazo zinaendesha dunia uchumi wao. Ukienda Marekani, ukienda Uholanzi, ukienda Kanada, ni nchi nyingi. Mm. SACCOS ndo zao zinaendesha uchumi wao. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kujenga elimu kwa Watanzania waweze kuona bidhaa zinazotolewa na SACCOS. Mm. Lakini pia wataweza kuona taratibu za kujiunga na SACCOS. Tunazo SACCOS mm. za makazini, tunazo SACCOS za kijamii, tunazo SACCOS aina mbalimbali. Kwa hiyo wao watakapofika pale kwenye ule uwanja wataweza kuona na wataona riba zinazotozwa, wataona mikopo inayotolewa, wataona namna ya kuweza kujiunga, watapewa elimu nyingi. Na pia kwenye maadhimisho haya tunao wakaguzi wale wa nje, lakini tunao watoa huduma mbalimbali kwenye vyama vya ushirika, kwenye mifumo mm. ya tehama na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni, ni wiki ambayo itakuwa na, na, na, na impact kubwa kwa, kwa wakazi wa Mwanza na mikoa jirani, lakini na Watanzania wote kama tunavyofanya hapa, ni kuendelea kutoa elimu kwa Tanzania wenzetu, tuone namna gani tunaweza kujishughulisha, tujitahidi kidogo, hata shilingi 100 ulionayo ina thamani kubwa sana pale utakapokuwa umeipangia na tusi, usiweke akiba baada ya kutumia kwa sababu hutaweza kuona cha kutumia kwa sababu mapato yetu ni vidogo lakini tutakapoiwekea utatu kwa mfano kama mimi naweza kutolea mfano mimi nilikuwa mwanzo si, na mimi sijapata hiyo elimu mm -hmm. lakini baada ya kuipata hii elimu nilianza tu taratibu kwa kawaida tu kwa kuwa najiwekea kidogo kidogo huwezi mm -hmm. kuamini nina akiba ya kutosha sana Usitaje. Yaani eh, sasa sasa kutaja kwa sababu msije mka. <laughs> Eh, lakini kwa kweli bwana nipatie basi kiasi fulani nikasogeza hata gari cha tatu yeah, cha ngapi cha kweli kabisa. Mm. Lakini mm. utaratibu huo hii elimu ya, ya fedha ni muhimu sana Tanzania wakaipata mm. na ni muhimu sana tukaendelea kujifunza na kutembelea haya mabanda. Tutaweza mm. kuona vitu vingi sana muhimu ambavyo vitaendelea kuwasaidia Tanzania wengi. Naam, mtazamaji, tupo na mraji msaidizi wa vyama vya kifedha kutoka Tume ya Maendeleo ya ushirika, bwana Josephat Kisa Malala. Sasa Watanzania wengi unajua wana wako hivi we maadhimisho wana wanaweza wakawa wanapita tu, yani mm. kitu kinafanyika hapo, wanapita tu wanapita tu wanapita, na wao kesho kesho kutwa wakishaondoka wataalamu wanaanza kupiga simu, tunawapataje? Kama hapo ameshaanza kupiga simu, anauliza sijui tunapataje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yeah. vitu kama hivyo vinavyokuwa inafanyika, watu waende kwa wingi, unasikia mm. yanapimwa magonjwa labda mm. fulani hivi mm for free hawaendi, lakini uzashangaa nailalamikia serikali, kipimo fulani kiko juu, bima imefanya hivi, haipati hiki. Lakini je, fursa zinapokuja mnazitumia ipasavyo? Sasa e, tupo na wageni wengine ambao tutakuwa nao hapa, bwana Ibrahim, lakini pia mm. bwana Kolimba. Sasa wewe wakati ukihitimisha hapa, pengine unawapa ujumbe gani wananchi katika kuzingatia kwanza utaratibu wa hizi SACCOS, lakini mwisho wa siku mm. ziwe sehemu za kuongezea kipato na kuweza kuwakomboa kimaisha wananchi. Na, na, na hapo hapo kwa kumalizia, mimi nikitaka kusajili sasa sakosi yangu tayari tuna kikundi chetu, mm. tunaenda wapi? Tunapita wapi? Je, ni mitandaoni ama ni physical kwamba kuna physical address ya sehemu ya kwenda? Karibu. Nashukuru sana. Kwanza ni, ni niseme kwamba Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania ni taasisi ya umma ambayo ipo katika ngazi zote za serikali zifahamu, mm. lakini ukienda halmashauri ya wilaya au manispaa au jiji mm. kuna ofisi ya afisa ushirika. Ukienda pale utapata msaada wote kuhusiana na taratibu za usajili, namna ya kuendesha sakosi yako, namna ya kusimamiwa, taratibu zote unazikuta mm. pale. Lakini ukitoka pale kwenye ngazi ya halmashauri mm -hmm. sakosi zinasajiliwa na mrajisi msaidizi wa mkoa mm -hmm. kwenye zile sakosi ambazo zinajiendesha kwenye ngazi ya kimkoa mm -hmm. lakini kama ni sakosi ambayo inajiendesha ngazi ya kitaifa, basi nasajiliwa na mrajisi wa gavi ya ushirika ngazi ya makao makuu mm -hmm. ambao kitaifa tupo Dodoma Aa, ah, sisi tupo chini ya Wizara ya Kilimo na tunafanya kazi hizi kwa mujibu wa sheria zote za Tanzania. Mm. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa Tanzania tuendelee kupata hii elimu, lakini tuendelee kutumia fursa zilizopo. Okay. Unajua wakati mwingine hizi fursa zinatokea mara hey, moja. Mimi sana. Na, na, hakuna utaratibu uko vizuri, hakuna ile mtu amekuja kikundi kimekuja siku ya kwanza yeah, kinakutana na mambo mengi kina mwana bwana jamani, hao wametukatisha tamaa, tulitamani tusajili, lakini sasa eh sana kitonga, unajua watu hawataki hawataki, yani watu wanataka wamalize mambo chap chap. <laughs> Uzuri eh. ni kwamba tume maendeleo ya ushirika imeweka mazingira wezeshi. Kwanza ukienda kwenye hizo ofisi tayari tumeshatengeneza hadi zile rasimu, tunasema draft, mm. miongozo mm. ambayo itawaongoza. Kwa ah, mfano tunasema masharti, kuna mwongozo upo, mm. sera kukopeshana, kuna mwongozo ambao unakuongoza namna ya kuweza kusajili na kusambia chama chao. Kwa hiyo kama kuna shida yoyote ile Ofisi ya mnajisi wa fedha ushirika iko wazi, tunazo namba za simu ambazo nadhani watazitoa wenzangu, lakini pia kwa vijana, unajua sasa hivi ambapo tuna maendeleo ya ushirika ina website yake okay, ambapo ukiingia kwenye Google tu kaandika ushirika utaiona pale. Mimi mimi mwenyewe hapa nimepata ile document baada ya sasa, vijana mko naangalia Simba kijana kashinda au Arsenal au nini, lakini hapa baadhi nimepata document ya kuona namna gani una mashati yes, yes, yes. Yeah. Kwa hiyo hata usajili sasa hivi uh, ofisi imetengeneza mfumo wa usimamizi mm -hmm. eh, ambao huo mfumo tayari maombi yatakuwa yanawasilishwa online kwa yule ambaye hataki kusafiri mbali, unatuma tu online mm -hmm. na cheti chako kinasajiliwa online Safi. Lakini pia kama utahitaji taarifa zozote, ukienda hapo kwenye tume maendeleo sheria utazikuta na kama kuna changamoto ile yoyote ile, tuhakikishe tuwatembeze ofisi ofisi za maafisa ushirika, tutumie ofisi za mrajisi wa mikoa, tutumie ofisi ya makao makuu hizi ofisi zote zipo kwa lengo la kuwahudumia Watanzania. Naam, hebu kwa ufupi tu dakika moja, hivi maendeleo ya ushirika sasa hivi kwa ufupi. Aha, kama nilivyosema maendeleo ya ushirika uh, yanaendelea kuimarika. Mm. Unajua katika taasisi zote duniani Ah, kuna kuna changamoto lakini kuna mafanikio makubwa. Kwa mfano hapa tumeongelea upande wa SACCOS. Mm-hmm. SACCOS ni, ni aina moja ya ushirika. Lakini tunao ushirika wa aina nyingi. Ukienda kwenye mazao, ushirika upo. Ukienda kwenye wafugaji, mm-hmm. ukienda kwenye madini, kila sekta ambayo unajua Tanzania hapa ushirika upo. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kwenye upande wa mazao, especially kwenye korosho, kile kwenye pamba, ni mm-hmm. bilioni nyingi zinapita kwenye mfumo huu na ni mfumo ambao kwanza unasaidia watu wengi kuweza kupata soko la pamoja. Tunapoongelea ushirika ni ile nguvu ya pamoja, kwamba mfanyabiashara yote anayetaka mazao asipite kule kwa kuwatembea nyumbani. Mm. Tunataka aje kwenye chama pale ashindane na wengine ili bei kuwe baada ya mtu mmoja. Kwa hiyo ukiangalia ni mfumo ambao pembejeo lazima kwa wakati, mm. lakini pia panapotokea mgogoro wowote, hata serikali ni rahisi sasa kutumia hii hizi taasisi kuweza kuwashughulikia Watanzania. Ni ngumu sana kufikia mtu mmoja mmoja, lakini kutumia hizi huu ushirika ni rahisi sasa kuwaunganisha pamoja mm. na kutatua matatizo yao kwa kutumia gharama nafuu. Hasa taasisi mm. za fedha zinafanya biashara pia. Kwa kutumia huu ushirika ni rahisi kuweza uh, kushughulikia na kupata biashara kwa wakati. Sawa, wewe ni mwananchi au ah, <laughs> mimi ni, ni, ni damu. Damu ndio ndio ina rangi gani. Wote kupongeza, rais kupongeza. Kwa hiyo na wewe tukupongeze. <laughs> Asante sana. <laughs> Na mtazamaji, tulikuwa na mrajisi msaidizi wa vyama vya kifedha kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika, ndugu Josephat Kisamalala e, akisisitiza zaidi e, siku ya, ush, ya SACCOS niseme tu hivyo siku ya SACCOS duniani, na wapo hapa Mwanza. Mambo ya kuwa nalalamika tu nalalamika tu, lakini vinapokuja fursa kama hizi uzitumie vizuri, tutoke huko mm. tuende katika kujifunza, tuulize maswali, vikundi vifike pale, vijana wengi e, waweze kufanya mambo yaweze kwenda vizuri. Tunakushukuru sana, asante sana. Naam, sasa tupate ujumbe mfupi na tukaporejea tutakuwa mm.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 Nyie wahamasishaji bwana, unatakiwa mpige kelele kwelikweli mpaka ili somo liwaingie watu kichwani. Na, na mimi hapo hapo kwenye kuhamasisha mm. nilikuwa na calculate nikaona tuna SACCOS karibia 726 sita nikapima idadi ya namba ya Watanzania mm. ambao tuliopo sasa hivi, nikajiuliza hizi tunaendana kati ya SACCOS zilizopo na namba ya Watanzania iliyopo, japo hatujapata hii mpya, lakini nimeshaanza kumsikiza Makinda. Unajua akiwa anapiga unajua tu hapa mzee eh, hapa unajua hapa tunaelekea awali, eh, unaona hapa tunaelekea huku hmm. sasa eh, hebu e, tuambie tusaidie hapa ndio hapa tumeangalia wastani wa watu milioni 43 wa na hizi sasa zilizopo karibu. Ah, Asante sana. Ah, kikawaida kwanza tukichukua kwa ujumla wa vyama vya ushirika vyote kwa maana ya kuchukua vyama vya ushirika vya ah, kifedha pamoja na vyama vya ushirika hivi vya mazao mm. kwa idadi yake vipo takribani elfu nane kwa hiyo hii ni ya hivi ni kwenye vyama elfu nane mm. tuna wanachama ambao wanakadiriwa kufika milioni saba okay kwa jumla na target ambayo tunayo kwa sasa hivi kuongeza wanachama wengine milioni tano mm. kwa maana ya kutoka milioni saba mm. tuongeze milioni tano mpaka itakapofika eh, mpaka e, itakapofika mwaka elfu mbili na ishirini na sita katika mm. kipindi hiki mtakuwa mpo kwenye nani nzuri e, yes kwa maana e, eh, ya kwa sababu target ambayo tunayo mm. ukiangalia kwenye SP yetu mm. e, kuongeza au milioni tano kutoka milioni nane kwa tutakuwa takriban kama milioni kumi na tatu okay. na tukikadiria sensa ya watu na makazi ingaja haijakamilishwa lakini mm. ambayo ilikuwa takribani eh, watu milioni 40 mhm. ile ambayo imepita yeah, sasa katika milioni arobaini kuna mna mchanganyiko ndani yake, kwa maana ya kuna watoto mm. eh, kuna wazee mm. kuna vijana, kuna wakina mama. Sasa sisi lengo letu kubwa katika hii ni kwamba kufocus zaidi, kwanza kuendelea kutoa elimu kwa wale watoto ambao wanakuwa Ndiyo. na tuna mpango maalum sasa hivi wa kuingiza elimu ya ushirika katika mitaala ya elimu ili wale wakikua ah. waingie moja kwa moja mm mm. Lakini pia tuna mpango maalum sasa mm. hivi mm. wa kupeleka elimu ushirika katika kwa kundi kubwa la vijana mm. pamoja na wakina mama unajua hizi fursa zinapokuwa zinatokea mm za kifedha mm -hmm. wanaume waga wanazikimbiliaga sana na wao wanakuwa mstari wa mbele yeah. Sasa wanawake huwa wanaachwa nyuma. Sasa tumeongeza nguvu kubwa mm angalau kidogo kubalance na kupata ile idadi idadi kubwa zaidi, na of mpango tunao, na hata ukiangalia kwenye kongamano letu hili jana tulikuwa tu, kamili kwenye siku ya ushirika wa kimataifa mm. mm. jana tulikuwa tuna makongamano makuu mawili mm. moja lilikuwa la wanawake ambao tulifanya pale Malaika Hotel mm. lakini lingine tulifanya mida ya jioni kongamano la vijana sasa lengo kubwa ni kuongeza idadi kupitia kwa wakina mama lakini pia kupitia kwa vijana kupitia makongamano ambayo yapo na mwitikio wa kwa sababu vijana hawa vijana ndo tunaoongelea sisi, ndo chachu ya maendeleo mm. ya mabadiliko. Vijana wengi kuna jinsi wanavyochangamkia fursa, wakati mwingine huwa ni kwa ugumu sana. Mathalan, kuna zile fedha asilimia kumi mm. katika mm. halmashauri ambazo zimetengwa kwa ajili ya vijana, mm. asilimia nne wakinamama, mm. asilimia nne asilimia mbili kwa walemavu, lakini vijana wengi wanapenda nitumie tu neno la kisasa, napenda tu chonga, napenda mteremko. Mimi nimekwenda na Mansur leo, hata kama tuko watano chap chap pale, tumepewa hela yetu, nimeondoka mm. Sasa kugombana au kutogombana huko mbele ni majali ya Mwenyezi Mungu mm. <laughs> mbali na haya makongamano mm. je, mm. kuna kitu kingine cha ziada ambacho mnakifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba kina mama na vijana wanaingia kwenye SACCOS na mwisho wa mm. siku mm. wanasukuma vizuri kabisa gurudumu la maendeleo mbele? Karibu. Asante sana. Yes, sisi tunachokifanya ukiangalia kwanza ni tofauti pia hata na ule mfumo wa zile asilimia kumi ambazo zinakuwa na mm, halmashauri. Nimetoa mfano Yes, sisi tunachokifanya kwa maana ya tunawapatia elimu sawa sawa kwa sababu kupitia makongamano tulifanya uhamasishaji, lakini kupitia haya maonyesho ambayo rasmi yanaanza leo mm. na kilele chake, nirekebishe kidogo, kilele chake kinafanyika tarehe ishirini tarehe ishirini eh, tarehe ishirini okay. hapo kesho kutwa. Pale kuna elimu mbalimbali za za kuwa na ustaarabu na fedha unajua sisi watu wengi tuna ustaarabu na fedha. Ustaarabu sio heshima, ustaarabu sababu maana heshima ya fedha inaweza eh? sio, unakuwa <laughs> bwana tupa tupa. Kuna mmoja wa miaka ya bwana tupa tupa, yani unachukua tu na tupa tupa. Yes, kwa hiyo eh. pale kupitia yale maonyesho mm. kuna elimu hii itatolewa, ndio namna ya mtu natakiwa uishi vipi na fedha na kudhibiti pia matumizi mengi holela. Unajua mhm. tunaga planning nzuri ya matumizi. Sure. Kwa hiyo nikija katika engo yako ni kwamba katika swali lako la msingi mm. sisi tunachokifanya tunatengeneza mental health katika finance kwa mhm. vijana mm -hmm. kuweza kujua namna gani wanaweza kamili jifendi fedha zao mm -hmm. na hata sasa tuna changamoto sana ya ajira mm. watu wengi wana graduate mm. vijana wengi wana graduate wanakosa ajira mm. lakini kumbe hawajui tu kwamba hata pia kutumia yale mabomu ambayo wanayapata mm. yanaweza akawa ndio chachu wao kupata na, mm. kwa mfano tuna tuna chama kilichopo Dar es Salaam cha Sakosi, wale vijana ni wataalamu wa, wa, wa, wa afya yaani kuna mmoja ambaye alikuwa ni mtaalamu wa maabara mm, okay. mwingine ni daktari okay. mwingine ni nesi kwa hiyo wakawa wamejiunga mm. kuweza mm. kuunga wamejiunga kama chama cha ushirika mm -hmm. ili kuweza kutoa huduma hizo za afya kwa watu mm -hmm. na ikawa rahisi wao kupata finance mm-hmm. kidogo yani finance kidogo mm. ikawa boost pale na kuweza kusonga mbele mm. sasa hili maana yake ni akili mojawapo kwa maana kupitia ushirika wao wameweza kujiajiri kuendelea na kile pale wanachokipata ni cha kwao sio kwamba kuna mtu ambaye anachukua ana, ana, ana, ana, ana, zile fedha kwao ni cha kwao wenyewe Yes, kwa hiyo kupitia mfumo huu ni, ni, ni rahisi zaidi. Sababu kubwa sisi tunacholenga ni kutengeneza akili zao, kubadilisha mindset zao na, ku, na kuwaaminisha kuwa, kuwaaminisha kwamba wanaweza wao wenyewe kujitegemea kwa kiasi chao cha fedha kidogo, na, na, na ndio hicho kinachoendelea kufanyika hapo Furahisha. Yes, hapo Furahisha. Kwa hiyo mtu yoyote E, kijana anaruhusiwa kufika, tunamkaribisha sana. Inakuwa kuna session ama kutakuwa kuna sesheni maalum kwamba labda tarehe fulani kutakuwa kuna darasa ama itakuwa pale unapopita kwenye mabanda mm. unajifunza unakutana na wataalamu wanakuelekeza. Ya kwanza, labda kwa kipengele hicho sasa, ningependa kwanza nitoe ratiba tu kwa ufupi mm. ili e, wananchi wote waweze kujua nini kinachoendelea mm. Jana kwa ratiba yetu si imeanza tarehe 16 jana okay. Jana tulikuwa na kongamano la wanawake na pia kongamano la vijana mm. Lakini pia bado fursa zipo, kwa maana ya leo tarehe 17 mm. Leo ndio ufunguzi rasmi mm. Katika ufunguzi wote wa leo tu, mgeni rasmi ni mheshimiwa waziri wa kilimo mheshimiwa Hussein Bashe mm. ndio atafungua leo, lakini kabla ya ufunguzi kutakuwa na, na maandamano mm -hmm. ya wanaushirika wote ambao watahusika pale na, na wananchi kwa ujumla wake mm. maandamano haya yataanza ile roundabout ya CCM pale okay. yatakuja mpaka hapa viwanja vya furahisha mm. yes, lakini pia la, e, siku ya tarehe kumi na saba hii e, mida ya jioni kuanzia saa kumi kutakuwa na michezo mbalimbali mm. hii michezo itahusisha eh, wale zile taasisi za serikali ambazo zinasimamia vyama vya ushirika, lakini pia eh, hivi e, vyama vya ushirika vyenyewe vilivyoungana vitacheza tena vita vi wale zile taasisi za serikali. Mm. Kwa hiyo wale wale watumishi wa kiserikali ambao wako kwenye taasisi za serikali ambazo vya ushirika wata, watacheza michezo ya netball pamoja na football mm. lakini kwa kesho tarehe 18 elimu sasa ndio inaanza rasmi mm. tumechukua madarasa matatu pale Rock City Mall mm. kwa ajili ya kutoa elimu ya uwekezaji okay. okay. elimu ya uhasibu mm. pamoja na elimu ya biashara itaanza pale rasmi kesho Rock City Mall kuanzia tarehe 18 na tarehe 19 mm. kwa hiyo sasa ni fursa kwa, kwa, kwa watu wote kuhudhuria lakini pia eh, pale pale bandani pale pale kwenye ma, maonyesho pale kwa katika viwanja vya furahisha kuna darasa maalum ambalo eh, litakuwa na, na, na utoaji wa elimu ya uwekezaji kupitia hisa tunajua tuna changamoto sana sasa hivi katika uwekezaji. Eh, kwa mfano toka katika Dar es Salaam Stock Exchange mm. watu wanunua zile hisa ni wachache, sababu hawajui zile ni mm. fursa. Sasa kupitia benki yetu ya KCBL pale kutakuwa kuna mtaalamu maalum ambaye atakuwa anatoa na, anatoa elimu ya namna gani ya kuwekeza kupitia hizi hisa na kupitia tarehe ishirini sasa ndio itakuwa rasmi kufunga maonyesho yetu. Na hiyo ni ratiba tarehe ishirini hapo mm, atakuwepo atakuwepo uh, yes, mgeni rasmi atakuwa ni waziri wa fedha Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Yeah. Sasa ninaona ni mambo mazuri kiukweli, lakini kama nilivyosema, wananchi wengi huwa wanapenda tu vitu tu vya kawaida kawaida lakini vitu kama hivi kuvichangamkia mm. wakati mwingine huwa kuna mm. changamoto za hapa mm. na pale mm. sasa E, wito wako kwa sababu pia tunaelekea e, kio tuwe na mgeni mwingine hapa baadaye hmm. kuweza mm. kuhitimisha. Sasa wewe unawaambia nini wananchi kwa ujumla? Na, na, na, na, na kabla ya kutoa wito hapo Bernard, ndio kuna mtu mmoja hapa ameuliza pia tusaidie, mna manage vipi watu ambao wamefungua SACCOS hmm. wakakimbia na fedha za watu? Kwa mfano kuna mtu mmoja hapa anasema walikuwa na SACCOS pale Msimbazi kanisani Dar es Salaam mm. lakini wale viongozi walikimbia na mzigo Mm. na wakafuatilia sana lakini mm. ikashindikana. Sasa wanaomba muwasaidie mm. nyinyi kama chama cha ushirika, ikitokea kwa scenario kama hiyo mm. mwenyekiti sijui na nani na nani wale signatories mm. wakalala mbele na mzigo, huwa inakuwaje hapo kwa situation kama hiyo? Lakini mwingine mm. akatuambia naomba tuyaweka haya yote. Mwingine anasema eh, sakosi nyingi anaona ziko mjini, mbona ziko anasema SACCOS nyingi ziko kwa wafanyakazi. Je, Watanzania wa kawaida e, watafanyaje kufanikiwa pia na wao? Lakini pia ziko mjini, watu wa vijijini pia huko tuna wahamasishaji walau kule vijijini na penyewe mm. E, wakati vijijini wengi wana vyama vya ushirika lakini wengi inawezekana hawako kwenye hawana sako. Sasa hebu tusaidia. Asante sana. Mm. Kuna maswali matatu yameulizwa. Mm. Of course ningeanza basi na na, na la mwisho hili naomba pia na lenyewe mm-hmm. naomba kujua sako zinatakiwa kulipa kodi TRA au ni eneo gani ambapo anatakiwa alipe. Mm. Mm-hmm. Yeah. kulipa kodi TRA. Mm. Sawa, nianze basi na na hili la kulipa kodi, mm. alafu nitarudi kinyume hivyo mpaka tutafika. Mm. Of course SACCOS yenyewe pia inapaswa kulipa kodi, lakini ukiangalia mapitio ya ya bajeti mm. ya mwaka 2021-2022 mm yalikuwa yameelekeza eh, kwa chama chochote cha ushirika mm. kwa mhm. maana ikiwemo pia SACCOS ambayo itapi, itafikia eh, mauzo yake zaidi ya milioni mia moja mm -hmm. zaidi ya milioni mia moja basi hiyo okay. ita, ita, itapaswa kulipa kodi. Okay. Sasa kwa nini wanalipa kodi? Kwa sababu mm. wanalipa kodi kwa sababu pia na wao ni sehemu ya biashara. Kwa maana ya kupitia zile riba ambazo wanazipata mm. baada ya kutoa zile operation cost kuwalipa eh, wale watumishi, kulipa pango, kulipa zile gharama mbalimbali, kuna kafaida fulani kanapatikana. Kwa hiyo kale kanachopatikana lazima walipe kodi, lakini kwa zile SACCOS ambazo zitafikisha eh, kiasi cha shilingi milioni 100 na zaidi. Kwa hiyo inagusa kwa vyama vyote kwa maana SACCOS pamoja na na vile vyama vya ushirika vya vya, vya mazao pamoja na vyama vya ushirika vya mtambuka. Unajua vyama vya ushirika viko mtambuka kwa maana vyama vya ushirika vya wavuvi, vya wafugaji, vyama vya, vya, vya mazao nilivyovitaja mm. na kadhalika. Lakini swali la tatu nikirejea, unasema vyama hizi SACCOS ya sasa zipo ni za inaonekana ni za wafanyakazi mm. tu lakini pia zipo mjini. E, zipo mjini kwa sababu gani? Zipo zinaonekana ziko mjini kwa sababu mjini ndio sehemu ambapo uwezo ukalima mm mm-hmm. -hmm. Uwezo ukalima, lakini kijijini ni eneo ambalo unaweza ukalima. Kwa ukienda kijijini utakuta na vyama vya ushirika vya mazao ambao tunaviita AMCOS. mm -hmm. Ukija ukija huku mjini utakutana na vyama vya ushirika vya kifedha. Mm-hmm. Sasa mm -hmm. tunachokifanya ni nini? Sio kwamba haiwezekani au haitakiwi kule kijijini kuwa na SACCOS. mm -hmm. Inatakiwa sana kwa sababu ni sehemu pia inapataga changamoto eh, sana ya kifedha, hasa kile kipindi ambacho unasubiria mazao yao ya, kwa ajili ya kuvuna. Sasa tulichokifanya sasa hivi tuna mradi maalum, program maalum mm -hmm. ambayo inaitwa SACCOS in AMCOS baada ya kugundua kwamba kule kijijini mhm. hatuna SACCOS. Kwa hiyo tukaanzisha hii program ambayo inaitwa SACCOS in AMCOS. Kwa hiyo maeneo yote ya vijijini, kwa sababu tunajua mhm. tayari kuna mhm. AMCOS kwa tunaenda kufanya uhamasishaji kule wa kuhakikisha kwamba ndani ya kila amkosi tunatengeneza SACCOS. Sasa manufaa ambayo wanayapata watu wa SACCOS wa mjini basi pia wapate manufaa yale yale e, watu wa kijijini ambao wako ndani yako. Sasa ukiangalia kwa kipima utakuta kwamba watu wa kijijini wataenda kupata manufaa mawili, kwanza kupitia kwenye AMCOS yao, lakini pia na SACCOS yao, mm. tofauti na watu wa mjini ambao watakuwa basically watakuwa wanapata manufaa kupitia sana. Kwa hiyo changamoto hiyo tumeiona na tunaifanyia kazi katika okay. mkutano huo okay. na kwa sasa hivi, kwa nini kundi kubwa ni la wafanyakazi? mm -hmm. Kundi kubwa la wafanyakazi, na sasa kwa mfano tuna walimu SACCOS mm -hmm. e, tuna tuna kura mm -hmm. yes tuna tuna tuna tuna ura SACCOS ile ya usalama wa raia polisi, oh, polisi. tuna ngome ambayo ni ya wanajeshi tuna TANESCO SACCOS. Sasa hizi zote zimekuwa rahisi kwao kwa sababu ni watu ambao wanakutana mara kwa mara. Mm, yeah, sure. Sasa na uzuri wa SACCOS ni kwamba eh, hata nyinyi hapa kwenye hii eh, televisheni yenu Star TV pia mm. mnaweza mkaanzisha SACCOS mm. mkikamilisha vile vigezo ambavyo vinatakiwa kukamilisha iweze kuwasaidia. Kwa hiyo tunapeleka hiyo elimu, lakini pia eh, hata e, kwa, kwa wajasiriamali -hmm. tuna wafanyabiashara SACCOS katika masoko mengi makubwa -hmm. kuna SACCOS za wafanyabiashara ambao wameungana kwa ajili ya kujiengage. -hmm. Kwa hiyo pia hata watu wa kawaida ambao wana milengo ya aina moja mm -hmm. kwa maana shughuli zile economic activity wanazofanyana wanazofanya zinafanana zinafanana, okay. Basi wakiwa waki na hilo changamoto akienda kwa ushirika atawapa elimu ya kuanzisha mm. SACCOS mm. alafu ataenda kwa mradi msaidizi wa mkoa wanaanzisha hiyo SACCOS. Lakini kuna swali lingine tumalize hilo la yeah, kuna, kuna swali hili lingine ambalo liliulizwa Msimbazi la, la, la Msimbazi kwa maana ya mtu akikimbia na mm, wakati mwingine watu wanachimba mzigo mm. babu, unaona milioni 30 Yes, ki, kikawaida kwanza karatasi tu. Tumalize kwa eh, dakika moja, dakika moja, alafu tumkaribishe pia ndugu aweze kuhitimisha. Asante sana. Eh mtu kwa nini anakimbia na fedha? Kwanza mm. eh, uongozi wa SACCOS au uongozi wa chama chochote cha ushirika mm. wenyewe unabeba wao wenyewe. Yaani kwa mfano nyinyi hapa watumishi mmeamua kuanzisha hii SACCOS manake viongozi wa kuongoza isakosi ni nyinyi wenyewe mm. kwa hiyo mtu mmoja akiiba maanake mmefanyaje <laughs> mmefanyaje mmeibiana ehe mmeibiana kwa hiyo kwa hiyo, sisi tunachokifanya ni nini kwa sababu eh, kuna kuna sheria kama vya ushirika namba 6 mwaka 2013 mm -hmm. ile ndio inapunguza sisi kuchukua hatua lakini pia kuna masharti ya sakosi yenu mm -hmm. yani sakosi yenu ina masharti ambayo inawaongoza nini kifanyike baada ya tukio gani kutokea. Mm. Kwa hiyo jambo lolote ambalo linatokea eh, eh, lazima hatua zichukuliwe haraka. Sasa kikawaida sisi ni kwamba eh, kwenye saku au vyombo vya vya kawaida huwa kuna ukaguzi ambao tunaufanya mara kwa mara mm. Either tukio limetokea au, au, au, au kabla tukio halijatokea mm. kuweza kucheck. Lakini pia kwenye hili sisi tume, kuna mfumo ambao tumeuanzisha wa wa usajili wa utoaji wa leseni za SACCOS kupitia online kupitia mfumo ule sisi tunapata taarifa mbalimbali. Kwa hiyo pia na yenyewe ni njia mojawapo ambayo tumeianzisha hivi sasa mm. kuweza mm. kudhibiti mianya yoyote ambayo inaweza kuhatarisha mtu kuiba zile fedha. Kwa hiyo tunachukua hatua namna, lakini la mwisho natoa wito gani? Kwa mimi nitoe wito mm. kwa, kwa, kwa wananchi wote ambao hawajaiona hii fursa e, watu ambao wako katika vyama vya ushirika mm. ni wachache okay. sana lakini pia kwa nini wengi hawajaingia ni kwa sababu hawajapata ile elimu. Sasa nipeleke nipeleke hii fursa kwa wao wanachotakiwa kukifanya, hata kama hawajajua kitu fulani kuhusiana na ushirika, wanatafuta afisa ushirika wa wilaya atawaelimisha. Lakini pia na mimi nitatoa namba yangu ya simu hapa kwa mtu yoyote ambaye atakuwa na tutahitaji assistance, tutahitaji assistance, yes, kwa mawasiliano au kwa issue yoyote ile ambayo mtu imemgusa tuweze kufanya huo mtihani. Mpo kwenye mitandao ya kijamii? Tupo kwenye mitandao ya kijamii. Facebook, YouTube, Facebook, Instagram, Instagram Twitter tupo. Kwa jina gani? Tupo kwa jina la ushirika ushirika amini ushirika Instagram na Sawa. Sawa. Eh, mtazamaji hapa tulikuwa na bwana Ibrahim Kaduma. E, huyu bwana yeye naye ameeleza kwa kina, lakini kikubwa zaidi mm. ni kuhakikisha kwamba watu wanachangamkia fursa kama hizi. Sasa mjumbe aje, kama mjumbe aje asalimie wataalamu kama hao unawapata mm. watu wanaona hapa, alafu akienda kula, wakati mwingine watu wanakuwa mm. haitakiwi kuwa hivyo, tuwatumie wanapokuwepo hapa walau kwa kipindi kifupi, ili tuweze kupata utajiri wa fikra. Sawa. Tunakushukuru sana. Sasa nakushukuru na tuna nani mjumbe aje asalimie eh? au eh, sasa kwa na mjumbe pia. Eh, bwana Kolimba tano naye aweze kutimisha aje asalimie bana, manake wajumbe hawa ndio eh, nani zao. Kwanza ngoja ngoja tupate wajumbe <laughs> eh. eh, na kisha hao ndio wanachama wenyewe wanajua taratibu zikoje. Ah, mimi <laughs> sasa mbona msimbazi ah, gani pale? Bila shaka anayekuja ndo ndo mwananchi huyo, atakuwa mwananchi. Unamleta mzungu, tupate ujumbe na kisha E, basi mgeni wetu mwingine ataingia hapa tuweze kuhitimisha mjadala huu.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 Hawa ndo wanaziangalia kuweza kwamba labda zinafanya nini na kimsingi zinakwenda katika njia ambayo ni nzuri zaidi. Karibu sana katika kipindi hiki. Pengine labda mimi nimetoa elimu vizuri, lakini wewe unaweza ukaelezea vizuri skati ni nini, inafanya nini na nini, majukumu yake. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru. Uh, kwa jina ni Kolimba Tawa, mjumbe wa bodi WASCALT ambayo ni muunganiko wa vyama vya SACCOS Tanzania. Naam. Sasa kwenye shughuli ambayo tunayo hapa Mwanza kwenye viwanja vya Furahisha, SACCOS ndiyo inabeba jukumu kubwa la uandaji na kuratibu, lakini ikifanya pamoja na Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, wanachama na wadau wengine mm. ambao wote tuko pale viwanja vya Furahisha lakini tunaongozwa tuna, tuna, tuna, tuna na, na, na, na, na mbiu ambayo tunaitumia kwamba imarisha uwezo wako wa kifedha kwa siku zijazo mm. kwa kutumia vyama vya ushirika vya akiba na mikopo. Huo ndio, hiyo, hiyo ndio kauli mbiu tulionayo sasa, ikiele, ikiendana pamoja na kwamba kwenye ushirika huu wa SACCOS lengo kubwa ni kujiimarisha kifedha sasa katika mjumuiko ule ndio tunakuwa na uwezo wa kifedha ambao mtu anaweza akafanya mambo yake pamoja. Kwa hiyo kama SCCULT ni pamoja, tuko pale kwa ajili ya kufanya hilo liweze likawezekanika. Mm. Mengi yamezungumzwa, lakini maadhimisho yameanza rasmi leo na yataenda mpaka tarehe ishirini. Sasa okay. Ukiacha hayo pia tuna mambo ambayo tutafanya pale, mambo ya kufanya hayo maandamano, lakini kunakuwa na mijadala mbalimbali itakayofanyika kama ambavyo tumeshazungumza katika kumbi za Rock City, lakini kule Malaika. Yote hiyo inalenga katika kutoa elimu na hamasa kwa Watanzania hasa SACCOS ili kusudi ziwezi zikawa na umoja ambao ni imara zaidi kujiimarisha kifedha. Mimi, mimi labda kwa kumaliza tu, nyinyi kama SCCOT mnafanya majukumu yenu makubwa ni yapi? Majukumu makubwa ya SCCOT ni ile ya kuweza kuweka muunganiko wa SACCOS pamoja mm. kuzipa yeah. uwezo, kuziimarisha, kufanya uzengezi wa pamoja mm. na utetezi chini ya usimamizi wa, wa, wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania mm. Tume wao ni wasimamizi, ni serikali mm -hmm. lakini SCCT yenyewe inakuwa mwamvuli wa sakosi zote kwa pamoja kwa kama chama kama chama, lakini mwamvuli tuseme ndo neno zuri zaidi, muunganiko. Mtu yeyote mwenye changamoto kusakosi anaweza kaleta malalamiko yake SCCT. Yeah yoyote, lakini tunataka sana wajiunge, manake tunafanya uzengezi na utetezi kwa wote sakosi zote mm. Lakini bado kuna uhiari wa sakosi zote zingine ziingie kuwa wanachama wa SCAL kwa sababu ukitoka SACCOS unaenda SCALT kama taifa mm -hmm. lakini unaenda WOC kama dunia okay. kwa sababu nazo SCALT za dunia za mataifa yote nazo zinaunganika kule mm huko -hmm. duniani. Safi. Sasa ule wanachama ndio unatia nguvu katika kufanya hayo mambo mengine, kwa sababu ukizungumzia kodi leo vyama vya ushirika vinalipa kodi mm -hmm. Lakini je, tukitaka vyama vya ushirika vilipe kodi hivi vya akiba na, na mikopo kodi nafuu au vipawe vipewe vipewe labda nafuu, tunazungumzia wapi? lazima mm. skalti isimame badala ya kuwa na mmoja mmoja SACCOS. Mm. Kwa ile nguvu ya pamoja inafanya haya mambo mengine yaweze kwenda safi kabisa. Yeah. Na eh, mpo pale na umeeleza kwa kina, lakini unajua fedha ni kitu kimoja ambacho kinahitaji umakini mkubwa sana. Mm. Changamoto kubwa ambayo wakati mwingine inaonekana kwenye taasisi za kifedha ni kwamba mtu anaweza kuambia labda tunakupa mkopo, lakini tunahitaji labda uje na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki mm. utakwenda navyo, utapewa pesa, lakini wakati mwingine mtu akupatii eh, kwanza elimu ya kutosha ya matumizi, labda ule mkopo, labda zile fedha na vitu kama hivyo. Je, kuna wakati ambapo pia wananchi wanakuja kwenu kuweza kupata ushauri wa kina kabla ya kuingia katika majukumu ya kuanzisha walau SACCOS na mambo kama haya? Yeah, uko sahihi kabisa. Katika mfumo wa SACCOS, kwanza ule uhiari wa pamoja ambao unafanya watu waunganike unaleta ile dhana ya kukaa pamoja na kuelimishana. Sasa kwa sababu wenye uelewa sio wote katika chama, SCCT na sakosi na Tume ya Maendeleo ya Ushirika kwa pamoja tunafanya kutoa elimu kwa namna nzuri ya kuweza kuendesha haya mambo ya fedha. Unajua mm. fedha ilivyokaa ina mambo yake ambayo yeah. kidogo mwingine anaweza kasema kuna ushetani umeingia, <laughs> lakini kumbe haujaweka msingi na miiko ya namna gani unaendana na ile pesa. Sasa kwenye kwenye kwenye vyama kunakuwa na masharti yake, masharti yamewekwa vizuri tu, lakini pia kuna elimu kuna kuna kuna mafungu yamewekwa kwenye budget mm. kila chama kwa ajili ya kutoa elimu na uhamasishaji mm. na kuwapa watu namna ya kufanya miradi. Ni kama kwenye benki, huwezi kupata mkopo bila kuwa na kwenda kukusimamia namna gani ule unaenda. Yeah, sure. Kwa hiyo na mkopo ya kwenye SACCOS pia unakopa kwa ajili gani? Fomu zinaeleza kabisa, unakopa kwa ajili ya ujenzi, kwa ajili ya maendeleo, mm. nakopa kwa ajili ya kuanzisha shamba. Tunaenda kuangalia ile shamba unaloanzisha. Kwa hiyo tunakusaidia pia kuweza kwenda vizuri, kwa sababu hatukukopeshi ili upoteze hela tunakukopesha ili ile hela uikunufaishe, lakini pia chama kirudishwe ile hela na machama mengine akope. Naam, sasa ujumbe wako wa mwisho tuweza kuhitimisha mahojiano haya siku ya SACCOS duniani. Karibu na ujumbe upi? Ujumbe ni kwamba tunaomba sana, tunaomba wananchi wote, sio tu wana, wana SACCOS wote wa Mwanza na mikoa jirani na Watanzania wote waweze kuangalia na kufika, hata wale wanaweza kufika wafike viwanja vya vinafurahisha. Wasipoweza kufika pale, basi tu wafike hata Rock City Mall pale, kuna madarasa ambayo yameandaliwa hayana ada ya kuingilia, ni kuja tu eh, ufike eh. pale, sikiliza. Mm. Lakini ukifika kwenye mabanda ni nzuri zaidi, kwa sababu mabanda ni ya SACCOS lakini pia ushirika mwingine, hata ushirika wa mazao wako pale, oh. ili uweze ukajifunza pale, hakuna kiingilio. Kwa hiyo tunawahamasa sana waweze kufika ili angalau tuweze tukafanya haya mambo yakaweza kueleka vizuri. Ushirika ni mzuri, ushirika unaleta tija katika maisha ya Watanzania. Naam, kwa kwanza sisi na Mansur tukitoka hapa e, tuli mimi nilipita jana, kwa hiyo na sisi pia tutapita hapo kwa ajili ya karibuni sana mambo mengi wa kina kazi e, inayofanyika. E, karibuni sana lakini Sings, tunaomba bilifu. sana mm. tarehe ya mwisho ambayo tunaadhimisha yani tunafunga hiyo tarehe ishirini atakapokuwepo waziri wa fedha Mwigulu Lameck Nchemba, basi tuwepo wa kutosha wengi. Leo tunaomba wawepo, lakini muda umeshaenda, lakini zaidi tarehe ishirini wakati wa kufunga pale kutakuwa na mahitimisho mengi, basi waweze kufika, angalau kutakuwa na jambo la kuondoka nalo kwenda kulifanyia kazi. Sahihi kabisa, yeah. Basi sisi tukushukuru, lakini tukupe pole. <laughs> pole ipi tena? tumekuja kwa ajili ya ushirika na tunaenda na ushirika. <laughs> Yale ya jana yale, nyie mnajipangwa tarehe 23 badala mwangalie yaliyopo. Jana waziri mkuu alipokuwa pale Bugando akafika sehemu eh. akasema, ah, tunajua kinachoendelea. Wananchi wote wakacheka waka, waka kweli pale akamwambia hapana, mimi siongelee kinachoendelea, kinachoendelea <laughs> nyie. Sasa ndio umenikumbusha na wewe kwamba tunajua tunaongelea hapa mambo ya ushirika, <laughs> lakini tunajua kinachoendelea. Waziri Mwigulu naye atakuja eh, naye tutakukumbusha eh, pia, unajua kinachoendelea. Eh, shughuli ni kubwa. Nakushukuru sana, asante sana, kazi njema, shukrani, shukrani na karibuni sana kwenye maonyesho, utakuja viwanja vya kufurahisha pale, kwa sababu hizi elimu za bure. ni kweli, ni kweli. Kwa hiyo wajifunze maarifa makubwa lakini kuchelewa kunafanya iwe ya gari sasa, maana utawatafuta hao waliokuwepo, wote kwa pamoja. Asante sisi hatuna la ziada. Mm. Tulikuwa na Masudi manne, tumekuwa na wageni bwana Joseph Atikisa Malala, lakini pia Ibrahim Kadudu na tumekuwa naye pia ndugu Kolimba Tawa. Tunashukuru sana kwa niaba ya Elisha Ndalo pamoja na Ana wengine wote walioshiriki katika matangazo haya. Mimi naitwa Bernard James, asante na asubuhi njema.